last minute. Yes. स्पीकर साहब जे कॉलिंग अटेंशन जे हांवें मूव केल्लें आं आसा आनी कोण आसा उलय उलय कोण वेंजी वेगस वेंजी बाब specific how much? Eh, who beg another? Speaker sir मंत्र्यान एक डिटेल्ड आन्सर दिल्ले आहा मंत्र्यान अशें म्हणलां that it is a concurrent legislation concurrent legislation म्हणल्यार स्टेट आनी central laws both have interest in to make laws because this is a issue that pertains to people's social, religious, trade आज अशें आहा की म्युझिका खातीर लोक आयले एक रेस्टॉरंटान बसले चड पैसे मोडले जाल्यार जी एस टी वाडटा रेवेन्यू स्टेटीचो वाडटा आनी जी डी पी वाडटा इकॉनॉमीची म्युझीक जर रेस्ट्रिक्ट केलें जाल्यार केन्ना केन्ना पयशे कमी मोडूंक लागूंक शकता आनी ताचे खातीर जी डी पीचेरूय इफेक्ट येवंक जाता so it's a economic aspect also that is to be considered speaker sir असे जाल्लें आहा की ह्या मॅटरान हायकोर्ट इंटरवीन झाला because of few violators who are hand in glove with the authorities थोड्या खातीर सगळ्यांक फटको बसला आणि फटको बसला तो असो की ह्या फेस्टिव्ह सिजनान गोंयांत येवपाचे जे टुरिस्ट हे कमी जाले आनीक लोकांची लग्नां काजरां जीं आशिल्लीं काजरां बंद उडयलीं काजरांक हॅरेसमेंट जालो जे कोण काजरांचेर पोट भरतात म्युजीक बँड धर तांचेर इफेक्ट जाले सो म्हाका दिसता मंत्र्यान आपले रिप्लायान सगळे इश्यूज स्पेल आवट केल्ले आहा आतां एकूच प्रॉब्लेम असो आहा तुमी परते पडते सांगतात की डिटेल वचूं नाका म्हणून सो हांव डिटेल वचनासतना टू द पॉयंट विचारता मंत्री फोनार उलयता आयक आता हो कॉन्करंट लिस्टान सेंट्रल आनी स्टेट सब्जेक्ट तुम्ही उलयतात डबल इंजीन सरकार so responsibility just like Mhadei to get your central government to concur with your views has to be on the state government because you all have claim double engine so central गव्हर्मेंटान तुमकां सिम्पथेटिकली बेगीन कन्सिडर करूंक जाय आनी हें करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमचेरूच येता स्पीकर सर सरकाराक is government aware that occupancy of hotels has been affected because of a psychosis or media publicity that is is to be no music post ten o'clock so sound ban म्हणून sound बॅन म्हणून मिडियान जालो ताजे खातीर हे एफेक्ट जाला म्हणून सरकाराक खबर आहा काय म्हणून आनीक also any issue uh, which I have spoken to the minister in private before, that there may be certain venues which have noise cancellation infrastructure. So after erecting a venue, which sees to it that there is no noise being created as a result of uh, organization, organizing of a party or a program in the uh, venue, still they are harass by the authorities अशें बी सरकाराक is the government aware of this speaker sir म्हाका एक हांगा सांगूंक जाय हांव जेन्ना एन डी एचो पार्टनर आशिल्लो तेन्ना एकूच एन डी ए मिटिंगेन हांव प्रेजेंट आसलो तेन्ना होच इशू हांवें थंय काडिल्लो आनी आमकां एक एग्जॅम्शन दितात म्हळ्यार बिटवीन टेन टू ट्वेल्व जें आतां आसा पंदरा दिसांचें एग्जॅम्शन आहा हांवें थंय डिमांड केल्लो तें वाडोवपाचें आणि प्रधानमंत्र्याक हांवें सांगिल्लें की आमचें आतां वेडींग डेस्टिनेशन जाल्लें आहा जें मंत्र्यान आपल्या रिप्लायन रिप्लायान सायट केल्लें आहा सो एक मनीस एक चार पांच कोटी रुपया मोडटा लग्नाक आनी तो येवन स्टार्ट जावचे पयलीं धा वरांचेर ताचें लग्न काजार बंद जाता so I think there has to be a comprehensive solution and a coordination between different government departments to solve this issue different government departments कित्याक नॉयज पोल्युशन म्हणटा तें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन येता पुलीस म्हणटा तें सेपरेट जाता कोण कंप्लेन दिता बंद उडयता आनी एक ओवरऑल सोल्युशन म्हणटा तें अशें आसूंक शकता की हातून जर कांय आमकां zones is not an answer suppose all this things are not going to be the centre is not going to be convince by this then we will have to go for arenas जे नॉईज कॅन्सलेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपा खातीर सरकारान तांकां परमिशनां दिवची पडटली म्हळ्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान दिवची पडटली ती कित्याक नाजाल्यार ताका झोनिंगाचो परतो इश्यू येतलो कित्याक most of these wedding halls don't come under the, they are under orchard zoning and in the uh, regional plan. So, maka this is as much a matter of tourism, as a matter of uh, the state's economy, as a matter of noise. And I think it, this is a concern of the entire house. It is not only a concern by the opposition, but we fear that Goa as a destination, brand Goa will get a beating. But at the same time, we are also concerned, Speaker sir, पेपरार आयिल्ले आहा outdoor parties continue unabated in Anjuna म्हळ्यार हफ्ते घेवन आउटडोर पार्टी चालू आहा हे सरकाराच्यो सो एक सायडीन जेन्ना आमी सांगतात हांगा की सावंड मेला खातीर एक बरे भशेन काजरां कल्चरल फेस्टिविटीज जावपाक आमकां चान्स दिवचो म्हणून we are also concern that people in the coastal area of north Goa I have had to face rave parties Day in day out police स्टेशनाचे ऑपोजीट स्पीकर सर हांगा एक अ, हें दिल्लें आहा पळय or Herald newspaper. Even when the loud music is banned after 10, loud music was full on Friday, Saturday, and Sunday night, which continued till next morning till 9 a.m. Very loud trance parties opposite Anjuna police station well full on, including other places. The police and the organizers of the parties are mocking the High Court orders. Even the Goa State Pollution Control Board and is assigned for monitoring are not there this is total mockery a local set speaker sir हा असे आहात दोन्ही ॲस्पेक्ट्स आहात आम्ही म्हणतात की म्युझिक असे कर की सगळे बरे लोक आहात हड्ड्यान जाऊन मरू मरू म्हणून जे so we have to strike a balance and it is a government responsibility to strike a balance even if it the issue is concurrent list it is their responsibility double engine सरकार म्हणतात जाल्यार ते पहिले इंजिनाक वचून कन्व्हिन्स करा जायना जाल्यार कदेल सोडा स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टरान जे सांगलां ताका याद करपाक सोदता की दोन हजार सतरांत ताणें सांगलेलें याचो प्रूफ आहा हीच उतरां दोन हजार सतरांत सांगलेलीं ताणें आनी yet set date wedding parties start only nine P M and ten P M organisers has Cabral edit that he has placed his proposal before the tourism department which has to draft a bill. आणि त्यांना परत the state government should forward the new regulation to the central government seeking rectification दोन हजार सतरा दोन हजार बारा स्पिकर सर याचोय दोन हजार बारा स्पिकर सर दोन हजार बारांत after a meeting with Manmohan Singh late Parrikar had said that there was a need to work around the current sound pollution norms which were even creating a problem for Catholic weddings in Goa. That traditional stretch till late night into the बाराचे तेन्ना मनमोहन सिंग आलो ताज्या फाटल्यान दोन हजार सतरांत सेम मिनिस्टर तेगेले इंजिनाक सांगतालो आज दोन हजार तेवीस ऑलरेडी म्युझिक बंद जाल्ल्या तो परत आमकां आज ह्यो पेपर दिवन सांगता सॉन्ड साऊंड नॉर्म्स आनी हें सगळें सांगता सो हें ट्रेंड जाल्लें आहा हें सरकाराचें सो हें फोटोवपाच्यो खबरो बऱ्या करा तुमी तुमगे सरकार करा तुमी सगळें करा मनोहर पर्रेकरान सांगलेलें की special tourism zones can be created in areas where there is no pollution no population sorry relaxation in playing music can be given in these areas so ह्यो गोश्टी आतां सगळे सेम उलयता पूण कडेन दोन हजार बारासून कांय जालें ना म्हाका जाण जाय स्पिकर सर फालसोन मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळीं वेडिंग मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागताय ऑन नोटिफिकेशन काडपा जाय मुखायल मागीर गजाल तुगे दुसरें इंजीन व्हडलें इंजीन आहा तें कितें करता तें मागीर ह्या वर्साक फिफ्टी टू फ्रायडेज आहाय फिफ्टी टू सॅटर्डेज आहाय आनी संडे फिफ्टी थ्री आहाय तो आयकना तो फोनार आहा सांग तेका आयक आय एम एड्रेसींग सो एक नोटिफिकेशन काडपा गरज आहा that one fifty seven days in addition कित्याक ऑलरेडी आमदारांनी सांगल्या हिंगा मुगे कलिगान music is being played in Anjuna So that means laws are violated. So why to allow it to be violated? Make sure a notification comes now. Till the time you talk to your central, 157 days zata Friday, Saturday, Sunday, weddings, zatras, any religious kiji function ha. Thank include kora with the approval of the appropriate authority, zau to collector. And yeah, notification kada. So we are at least okay no. At carnival yopaha, uh, festa yopaha. So this, I think, the Goa state government can do and put yes, this all this yes. weekend under this banner. Till midnight, at least, we get a relaxation. Yes, yes. Yeah. Elton DiCosta. Elton, what's Yes. Speaker, sir. Our issue, Doha, ek magadista, it is a very serious issue. Our members have spoken. I would only like to add a few things, Speaker, sir. This apart from having जो एक डिजास्ट्रस इफेक्ट आसता आमगेले ट्युरिजमाचेर आनी कित्याक हें जावपाक कारण जावपाक कारण हायकोर्टान कित्याक गोंय सरकाराक हें करपाक लायलें कित्याक हे व्हडले प्लेयर पडे हाय सनबर्न जावं दुसरे जाय जे इव्हेंट जाते हेंकां म्हाका दिसता हे सरकाराक एक संवय जाल्या सानबंद जायना जायना जायना जायना मागीर सानबंद जाता सानबंद जाता आनी बारीक लोकांक एक त्रास जो मंत्री आहा म्हाका दिसता I had seen a video of him saying that C Z M पीचे म्हाका दिसता पर्मिशन आसूंक ना ड्युरींग दॅट इव्हेंट ओ सी आर झॅडाचें नाव speakers we don't want to politicise this issue हो इश्यू बारीक लोकांक लागता कित्याक काजार जेन्ना आहे काजार जाताय तेन्ना म्हाका दिसता अक्कल नवरो तरी हुशाल आसपा जाय स्पीकर सर आतां जात कितें पयर हांव एक साऊथ कोरपा गेल्लो साऊथ कोता आसतना नवरो कित म्हणटा अरे बाबा आपणा जेवपा जाय भिवपाक गरज ना आपणा जेवपा जाय जो अक्कल आहा ती म्हणटा ना आपणा नाचपा जाय मुखेलमंत्री म्हणटा भिवपाक गरज ना आणि जेन्ना हांव हो मुखेलमंत्री भिवपाक गरज ना म्हणटा तितले वेळ लोक आणि भिता हेजेर सरकारान चिंतपाची गरज असा आज दीस इशू पटेन्स जोक सपाट this issue speaker sir pertains to every one of us आम्ही सगळे आमदार हिंगा आहाय कोण कोणा राती फोन येता आसतले मातशे पुलिसी सांग रे मातशे वाडोवपाक आनी कितें आनी कितें when this Government boast of having double engine to certain extent triple engine why is these engines being derailed Are if if what uh, Venzi has said, uh, Bob, uh, a minister said long ago that I was in another party. I went with the people's request. जेन्ना मनोहर पर्रीकर आसलो तो मनमोहन सिंगा बरें कित्याक गेलो कित्याक गेलो स्पिकर सर कितें रिक्वेस्ट घेवन आतां कितें बरें जाता लोकांचें तेजेर आमी पॉलिटिक्स करपा न्हू पूण एक हांव सांगपाक सोदतां and I would ask the honourable minister this solution has to come fast because जे तुगेले दुसरे एजन्सी आहाय एन्फोर्समेंट जे जे ह्यो एजन्सी आहाय our hands have been greased and Speaker sir you need to find out and the honourable minister needs to give us a deadline because this is a very serious issue so हेजेर सरकारान चिंतपाची गरज आसा येस कनकरंट लिस्ट हांवें म्हजे हेजे बरयल्लें आतां जे शब्द पयलो बरयलेलो नायन्टीन एटी सिक्स तेन्ना हांगा डबल इंजिनाचो सरकार आशिल्लो पूण तो बी जे पीचो डबल इंजिनाचो सरकार नाशिल्लो आनी तेन्ना ताका कनकरंट लिस्टाचे जे जे असेंब्लीन बिलां जाल्लीं कनकरंट म्हणल्यार they had pass nineteen eighty six environment protection act and it was allowed that is why it's call a concurrent list number two जो आमचो वेनजी बाब ताका सदांच एलिगेशन करपाची संवय आहा हांव जेन्ना दोन हजार सतरान जे हांवें स्टेटमेंट केल्लो तेन्ना हांव आमदार आशिल्लो मंत्री नाशिल्लो तें ताका सांगपा जाय हांव मंत्री जालो पंचवीस आठ दोन हजार अठरान आनी तें कंटेन्शन जो आमदार म्हूण तो आतां सांगता पळय तें म्हजें कंटेन्शन आशिल्लें जेन्ना हांव आमदार आशिल्लो ताका मातशें स्टडी मातशें डीप करपालें बिफोर मेकींग एलिगेशन्स तिसरें सर स्पिकर सर जे आमी म्हणटा पळय आमचो कलीग असेंब्लीन आसा ऑपोजिशन बेंचन आसा आमचो सिनियर एडवोकेट कालूस बाब he is aware of the entire issue because he is representing those parties in the high court and every matter is understanding what I am try to say and put and I am very sure that what I have put here in the statement on assembly is house he is must have gone through it is why is not going to speak where it is very defined आणि हे करपाक जाय आणि हे जेन्ना जावडेकर आशिल्लो पळय तेजो लेट लॅटर हांवें ॲक्च्युली घालूं ना त्यांना हांवें पत्र बरयल्लें अनफॉर्च्युनेटली मागीर कोवीड येयलें आनी entire exercise was disrupted then आमी इलेक्शन मुडा गेले सो म्हाका वेंजीन सांगपाची गरज ना हांव कसो काम करपाक जाय तें म्हाका काम करपाची पद्दत म्हजी आसा आनी हांव काम करतलो ऑनरेबल सी एम आसा आमी ऑनरेबल सी एमाचे खाली काम करून ते घेवपाचें कितें आसा आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा I have attach notes of my in my reply also to show a proof and I will see that we will find solution आता that is why I made a request the owners gathering here म्हणजे आमचे असेंब्लीन आसा सगळे आमदार आसा त्यांचे त्यांच्या हॉलांनी त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघान हॉलां आसा so we have to prove that what we are saying is right or wrong is why I have made a request to them to tell the hall owners open air venue to install this and we have put in the non monitoring आमच्या हायकोर्टान we have already place this so ना there are two parts one is a indoor hall When it's an indoor hall, we are not monitoring. But there are sometimes in the indoor hall, under pretext of indoor hall, there is music played outside, which we have to monitor. But indoor, the act is very defined. You can play music not 2, 3, 4, 5, 6 in the morning. There's nothing wrong in playing indoor. So somebody who is telling you that uh, you have to stop music after such a time, which is indoor, is wrong. What we have given in High Court is saying that people where they are claiming indoor hall are playing outside. We'll monitoring. That is what the contention is. Next, what I am saying is, uh, as a holistic view, tourism, we have regular beach weddings happening on, uh, on the beaches of Goa, which is a government land. So we have already, myself and my counterpart Rohan Bab, along with Honorable CM Ami Vastale, where wherever these CRZ uh, lands are there, because they are all in CRZ area, and we will take special permissions where continuous weddings are happening on those things as where you have said we will require places where we'll have a structure in the sense approved by the CRZ if can be approved where we'll have permissions continuously where you don't have to ask permission again and again so we'll look at that aspect and we'll find some solution in government properties Whereas some places where you have said, you have already spoken to Honorable CM, we will see how we can work out that and Honorable CM will look into it. But असा माझ्या लिडरला ऑपरेशन एक स्टेटमेंट केला भिवपाची गरज ना पण चितपची गरज असा सी आम्ही चिंतपची गरज असा ते आमकाय खबर आम्ही आमची काजरं जाता आमची लग्न जाता आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे चालू असतात सो तुमचेच कॉन्स्टिट्युन्सी त्रास जाते असे नी सगळ्याच्या मतदारसंघाने त्रास होता and then it is being monitor by high court there are agencies been told directly they have to monitor it and that is it बिगिन monitored so that is I am requesting you again on the floor of the house that tell all these opener venues which are there to put the sound meters along with the pollution control board people. They will tell you where to put exactly. Based on those parameters, we will go and we will get all this relaxed, is what I can assure on behalf of Honorable Chief Minister and Honorable, uh, on behalf of this government, that double engine circle will really work this time, when it did not work in 1986. And when in 2000 also, when the rules were framed, there was a Sarkar which never went into the aspect of understanding what the rules were for the Goa, how it was serious and subsequently from 2000 to 2022 things have gone bad to worse because of various other reasons where uh, illegal sound is being played without permission and High Court is monitoring and So on behalf of Honorable CM and this government I can assure you that we are seriously looking into this issue and whatever best we can do we will, we will do it and I'm sure that it will be done with the Honorable CM's guidance and guidance of the Honorable uh, uh, Minister for uh, Environment, who is coming on 3rd and 4th to Goa for an international event uh, organized by Goa Pollution Control Board. We have the Ramsar site chairman's visit of, of the entire country in Goa. So anybody is welcome to have, we can always meet Honorable Minister and guide it. There are no issues. Thank you. वेळ स्पीकर जर मंत्र्याक ओपोज करून उबो रावूं ना ताणें जेन्ना उलयलां ताणें सी एमाक ताणें रिफर केलां दोन भशेन सोल्युशनां आसूंक जाय आनी हातूंत C M also needs to be part of this solution एक म्हणल्यार की if you are going to have a facility beach वेडिंगा खातीर ओ जी रिजॉर्ट्स चड करून आमी सावथ गोवाचे चिंततात कित्याक आतां मोपा जालां सावथ गोवा जर इफेक्ट जावपाक लागलें जाल्यार ती हॉटेलां बंद पडटलीं फाल्यां which is having a joint facility not on government land एक प्रायव्हेट मनीस फुडें सरता आतां मिनिस्टरान सांगलें कितें की क्लोज डोरान आमकां पडूंक ना तशें ना तें क्लोज डोरान पसून तुका सावंड जर भायर येता तूं तो बंद उडयतलोच उडयतलोच let is not be misinterpreted the point is what I am saying tomorrow somebody wants to put up a facility it may so happen that if the high court doesn't listen to you it's not in your hands high court जर ऐकना मागीर कितें करतो so at least somebody should come forward and the chief minister who is the chairman of the investment promotion board should give अ की बाबा आपण करूंक दिता म्हणून कित्याक ताजो झोनाचो इश्यू येतलो nobody is going to buy prime land and make it in the hall आज फक्त तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान लोक वतात कित्याक वतात कित्याक it's a facility that is existing and others cannot afford to put such a facility because real estate prices have gone very high so मनशांची काजरां आज स्पीकर सर कितें जालां जे हॉल ओनर आहा पळय तेय इन्वॉल्ड हा पुलिसे बरोबर ते कितें करतात धा वरांचेर बंद उडयता ते तांकांय जाय हें बेगीन गेल्ले बँड आहा ते तेय खूश आहा की चार वरां काम करपाचें आहा ते दोन वरान तांकां पयशे मेळटा पूण the couple which the honourable opposition leader is talking about the couple curses the government curses the hall owner curses the band on the first day of their wedding ते म्हणटा अरे हें कितें आमी इतले पयशांक दोन वरां खातीर इतले काय म्हणून सो म्हाका दिसता हाका एक सोल्युशन काडपाक chief minister also has to be on record with regard to permitting infrastructure infrastructure in the event you are not able to pass through the high court and all these things speaker sir No, जो इश्यू रेज केला तो इट इज नॉट ओन्ली फक्त म्हणजे गोंयकारांचीच लग्न अशें न्ही being a touristic destination destination weddings जी गोंयान जाता तांचो इश्यू जाला आणि ताका लागून थोडी डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी आसा ती शिफ्टूय जावपाक लागल्या शेवटी गोयच्या इकॉनॉमीचो इश्यू आसा गोंयच्या टुरिजमाचो इश्यू आसा आणि विशेष करून नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा असे म्हणून न्ही तर जेंकां अशा पद्धतीचे जर हाच्या खातीर स्पेशल जर वेन्यू क्रिएट करपाक जाय आसत जाल्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान परमिशन दिवपाकूय काय हरकत ना in the interest of the Goa in the interest of the tourism destination wedding अजूनही वाडपाक जाय म्हाका दिसता खूब लोक प्रिफर करतात गोयात येऊन हा दोन दिसा पहिली हांव वेडिंगा खातीर गेल्लो पहिला धांग सगळे बंद करूनच ऑलरेडी एका हॉटेलात गेल्लो धांकूच तेंच्यांनी सगळे बंद केलं तेंच्यांनी माझ्याकडे कडेन खंतय व्यक्त केली नाल्यार धांगूच बंद जालां आमकां लग्न कशेंय दिसना लोक पयलीं बारा एक पर्यंत चलताले ते लोकांनी शेवटी लोक इतके पयशे स्पेंड करता तेन्ना तांकां त्या पद्दतीत एन्जॉय करपाकूय मेळना म्हणून म्हाका दिसता डेफिनेटली कोणाक जर विचार आसत जाल्यार आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान अशा पद्धतीत व्हेन्यू रेडी करपा खातीर कंबायन जर कोण करता आसत जाल्यार इवन दो द कन्वर्जन आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान कन्सिडर करपाक जाता we are talking about long term solution immediate solution हे फ्रायडे सॅटर्डे जरी तरी म्युझिक चालू जावपाक जाय स्पिकर जाल्यार नोटिफिकेशन काडपाक जाय न्ही की रिलॅक्सेशन लिगली सोल्युशन कितें काडपाक जाय तेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टर एनवायरमेंट आमचो इन डिटेलान उलयला वॉट एवर पॉसिबल तेवटेंतल्यान एडवोकेट कालूस बाबाक डिटेलान ही केसूय खबर आसा I think that is long-term solution. What we are saying, आता Friday जो तो music का relaxation you come up with a notification कि 157 days are been exempted till midnight. that is within your uh, government and state government. State government अब. 157 days नहीं uh, speaker sir. It is only 15 days or. that is what I'm telling you. You bring in an amendment to that. Fifteen days in a year not hundred fifty seven days पंधरा डेसाचे एव्हरी इयर आम्ही जानेवारीन काडटात ते आता असेंब्ली जाऊन काडटले स्पीकर सर खंयचे खंयचे दीस आसा प्रवीण शेट कित्याक जाणा ते मातशें ताका विचारल्यार तुका सारकें कळटलें आसलें दोतोराक तें जालें तें आतां लॉंग टर्म सोल्युशन जालें ना कित्याक जालें तें तें बरें see this is this is we are not here to हें जालें तें जालें सगळीं काजारां दावरांचेर बंद तिजोरी तर एक रिलॅक्सेशन दिलें काजारांक आनी हेका then we can still go ahead ते मागीर पळया कोर्टांतले सध्या नोटिफिकेशन काढून कोणी बंद जरी तरी टील मिड नाईट नोटिफिकेशन बंद उडोवंक जाय. हो क्लियर म्हणजे उदळच्यान उलयता असताना बी विषय कितें जाला निलेशान सारखे सांगूंक ना म्हाका दिसता तें कोणी बंद उडयलें पळय न्ही हे पयलीं सारकें जावपाक जाय धा पर्यंत बंद आमी उडोवंक ना कोण कोर्टांत गेलो कोण एडवोकेट आशिल्लो हे सारकें लोकांक कळोनी मरे एकदां तें सांग मरे कोणी पण उडेलं ते जाऊन that is part of his legal duty I am not saying that speaker खूप जाण वाचा chief minister no no no please speaker sir speaker sir is part of his legal duty speaker sir is not saying I never said that I, what Honorable what CM I said, said, I said, whoever saying, is gone, honorable, is legal what duty. Honorable CM says that the issue is not everybody feels that it's the government who has closed this. No, no, but, but we have not taken anybody's name. Because, sir, we he has done that name. His, about with his client. not taken that is his legal sir. duty. You cannot raise that leader. Yuribab, Yuribab, Yuribab, Yuribab, Yuribab, बाब युरी बाब बसून घे बसून घे बसून घे speak. No, no, Speaker sir, he wants to, uh, uh yes, yes. clarification. One small clarification. The law is a central law. Yeah, very good. And that central law has been enforced by the High Court. Yes, correct. That is what it is. It is not con gala and con and this. is central law made in 2000. Yes. So that is being enforced. Because, sir, no, no, Speaker sir, clarify. See, what, what honorable colleague is saying, Amcha Kalus Babu is absolutely correct. This law is there from 2000. Ah. fortunately, unfortunately, things were going on and on for all this period. After 22 years. Unfortunately, now the High Court is monitoring and that is why it is being monitored in such a way that the uh, Bhavish- government is not closing. It is being monitored and we are finding a solution. Immediate solution cannot be found by the state. जाल्यार आमी केन्ना काडपाचे स्पीकर सर हेणे सांगपाची गरज नासली आमकां पूण इशू आसा we are discussing we found a solution twenty two years कोण येवंक ना प्रवीण जेट सांगले मरे गव्हर्नमेंट करून येस of devotees, people, wherein most of the Hindu religious temples, Devasthan, consists of bodies of members called Mahajans. Crop up religious, crop up dispute internally, thereby dictating their rights on the ancient traditional deities, resulting the traditional celebration of festival, Usav, being interrupted and uh, administrator acting within the power under Article 70 of Devasthan Regulation Act are not able to resolve or celebrate this annual deities festival, Utsav, of Devasthan, resulting in communal disharmony, resentment and hurting of religious sentiments of the devotees for not getting darshan or blessings and disappointment and frustration prevails in the villages the steps government will take to empower the administrator to act in this matter. Deputy Minister. Speaker, sir. Uh, Devastan Regulation was enacted in 1933 regulating the affairs of Mahajans and the Devastans. The administrators, mamladars of talukas exercise control and superintendence over registered devastans within its jurisdictions. The Mamladar has to watch over the execution of the regulation, bylaws and strict discharge of duties by the subordinates. There are instances of infight among the Mazans over the administration of Devastan, more particularly financial matters. instances have also come to notice of the government that there are litigations between Mahajans and other community members in respect of claiming rights as Mahajans in respect of temple devastan, which creates disturbance of peace resulting in law and order situation during celebration of religious festivals such as Zatra and others. In North Goa district, especially Sri Maya Kelbai Panchayatan Devastan Mayam Bicholim, Goa, and Sri Ravalnath Devastan, Velos, and Sri Aboja Ajoba, sorry, Ajoba Devastan in uh, Satari Taluka are the instances where ongoing disputes among the Mahajan has created disturbance for celebration of religious activities. Due to these kind of disturbance, the sentiments of the devotees who have faith and devotion towards their deities have been hurt. Though time and again, the administrators instruct the managing committee of the uh, Devalaya to be cautious and diligent in ensuring celebration of religious activities in peaceful manners. However, due to lack of cooperation from the margin, administrators become help, uh, helpless and are left with no option than to take police assistance to maintain law and order situation and safety of the devotees. Sometimes religious activities are also stopped considering safety of temple property, devotees and law and order. The disputes which are raised are civil in nature and are required to be decided by mm, competent civil courts. However, government will examine and explore the possibilities of instructing district magistrate Mamladar to appoint receivers to conduct religious festivities uh, uh, which, uh, wherever there is dispute raised by concerned margin over celebration of religious festivities until the same are decided by civil court. Government will further explore if any amendments are required in this regards to Devastan regulations. Speaker sir दोन ग्रुप जे महाजनांचे आसता ते त्याच वेळाचेर जेन्ना फेस्टिवल जावपाचे आसता त्याच वेळा वेळाचेर तेंच्यांनी ते कॉरल्स उद्भवता आणि ॲडमिनिस्ट्रेटर जो असता तो फक्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाचें तो तितलें काम करता वेर जे सगळे भावीक भक्त असतात त्यांचा हेतू किती असता की हे फंक्शन बऱ्या भशेन जावपाक जाय पण ते महाजनांक ते पडलेले नसता हे लोकांची धार्मीक जे भावना घेऊन येतात लोक त्यांचे थंयसर खच्चीकरण जाता म्हणून कायद्यान असं एक तरतूद जावपाक जायी की ॲडमिनिस्ट्रेटराक इतलो पावर दिवपाक जाय की कशाच पद्दतीन तो उत्सव थंयसर बंद जावपाक जायना अशें एक सरकारान एक ठोस कायदो किंवा इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय जेणे करून खंयचोच उत्सव झगड्या लोकांची जर आसा जाल्यार ती तेंच्यांनी in the court of law झगडो न्ही पण उत्सव खंय तरी थांबोवंक जायना ही काळजी घेवन सरकारान एक नवो एमेंडमेंट हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता speaker sir Speaker, sir, there is a recent judgment as far as the administrative tribunal is concerned, where, Mamla, where they said that Mamladar has no power in relation, uh, in relation to religious duties. Now, looking at this, I think there needs to be some amendments to this act. And we are looking forward to uh, get amendment to the act in the next assembly session. Okay. Yes. Speaker sir, yeah. अशे वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अशें घडत आसता आनी आमच्या हिंदू रिलीजियस टॅम्पल जी आसा गोंयान खुबश्यो अश्यो घटना घडटा ज्या जाग्यार लास्ट लॉ ऑर्डर मेनटेन करपाक लागून खूब बागदोड जाता आनी एडमिनिस्ट्रेटर आपलो पावर यूज करून ते फक्त उत्सव बंद करपाचें काम करता वेरेज हे उत्सव चालू दवरपाक जाय म्हणून सरकारा कडेन हांव विनंती करता सभाघरा कडेन विनंती करता की असो या कायद्यात अमेंडमेंट हाडचे आणि हे उत्सव चालू दवरचे ठीक आहे sir I the uh, honourable member that we will get amendment to the far as the as to be continue yes okay दोन हजार बावीस तेवीस वर्षाच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्याचे सादरीकरण सादरीकरण पासावास आणि मतदान दुसरी बॅच दोन हजार बावीस तेवीस वर्षाच्यो अनुदानित मागण्यो पुरवणी दुसऱ्यो दुसरं बॅच मुख्यमंत्री मांडो मुख्यमंत्री C M sir on the recommendation of the governor I present the demand for the grant for the year twenty twenty two twenty three second batch आता आम्ही दोन हजार बावीस तेवीस वर्षाचे अनुदान एक I know it is a custom for all to give this supplementary grants booklet at the last minute but speaker I feel that this has to change I know it is a customer because आमकां हांगा शिंकोन कितें मांडपाक जाय हे लास्ट मिनट आमकां हें दिता I know over the years you have done it and this needs to change because of this system needs to change आमी हिंगा शिंकोन कितें उलोवपाक येयलें लास्ट मिनटा सप्लाय कशें यू कायंडली येस हे जे कस्टम अशें न्ही स्पिकर सर प्लेस करता तेन्ना it has to be given जशें बील बील जे normally you you place it little before न्हू Last, just, just, we- you can do it, we, we, why, you- if you can curtail the assembly session and do all these things, why not this? No, that issue is not about that. See, issue is when the supplementary demands are placed before the house, that is the time the booklet is placed. Yes आता आमी दोन हजार बावीस तेवीस वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो अ, घेवया कळ्ळें म्हाका येवन पयलीं दी वाचूंक म्हणटा तो आपल्याक वाचपाक chance मेळटलें मेळटा. म्हणटा तो वाचपाक दी म्हणटा तो हो म्हणटा वाचपाक आपल्याक चान्स दिवचो सो इन इन कोणाक वे बरोवपाक इज नॉट रॉंग प्रॅक्टीस जर आसा जाल्यार प्रॅक्टीस चेंज कर नाही. You are good at suspending laws what is saying is right suspend the law and Speaker, give sir, Speaker, sir, it is a suspension of rules, not laws. I want to tell him. Because sir, And this is, Speaker, this is sir, a now, matter, whatever, this is Speaker, a sir. matter of procedure. Ah, It is a correct. procedure which can be adopted by the house Then we'll through look a into it. resolution, No, which he- is he- unanimous. He he didn't say that, he didn't say that. Okay. No, it can be. Yes depends sir Yes, I request to move, uh, move for leave to introduce the bill number one of 2023, the Goa Appropriation Bill 2021. Sorry. This bill, uh, Yes. मुख्यमंत्री हाजेर उलोवचें Presentation कर. presentation केलं. प्रेजेंट हा, केलं presentation कर. मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिवची हाजेर Second मागीर ते. नाव आहे म्हणजे ते का? इम्प्लिमेंटेड म्हणून प्रेझेंट केले नाही आता येस येस आता हांव हो, दोन हजार बावीस तेवीस वर्सांचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो हो. दुसऱ्यो बॅच सभागृहाच्या मतदानांत खाती घालता जेंका त्यो मान्य आसा ताणें खंय म्हणच्यो तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणच्यो प्रस्न असो आसा सभागृहांत सादर केल्ल्यो दोन हजार बावीस तेवीस वर्साच्यो अनु अनुदानीत पुरवणी मागण्यो हो. दुसरो बॅच मंजूर मंजूर जाल्यो इंट्रोड्यूस इंट्र मंजूर करच्यो जेंका त्यो मान्य आसा ताणें खंय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें दोन हजार बावीस तेवीस वर्सांच्यो अनुदानीत पुरवणी मागणी दुसऱ्यो बॅच मान्य जाले आं येस मान्य जालें दोन हजार दोन हजार बावीस त्रे फुडले हांव फुडले खंय नाव इंट्रोड्यूस हांव इंट्रोड्यूस करतात आतां इंट्रोड्यूस करता आता उलय स्पीकर सर एक एक एक आता मुख्यमंत्री म्हणजे गोय विनियोग विधेयक क्रमांक पाच दोन हजार तेवीस सभागृहात दाखल करून घेऊन प्रस्ताव मांडतो sir I request to move for leave to introduce the bill number one of twenty twenty three the Goa appropriation bill twenty twenty speaker sir एक मिनट प्रश्न असा विधेयक मांडपास प्रश्न प्रश्न असो असा विधेयक मांडपाक म्हणजे दिवची काय किती जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें सर जेंकां जेंकां हय सर हय येस हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या chief minister sir I request to introduce the bill गोय विनियोग विधेयक दोन दोन हजार तेवीस सभागृहात मांडला मुख्यमंत्री विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो sir I request to move that the bill number one of 2023, the Goa Appropriation Bill 2021, can be, uh, be taken into consideration. हा, प्रश्न स्पीकर सर ए- एक मिनट प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें yes Speaker sir, on one side, the government is asking for the appropriation of grants. In reality, Speaker sir, you don't have money. The liability on each Goan speaker, sir, uh, is almost 1.75 lakhs. What are you doing, speaker, sir? Uh, just asking for grants. You issued a circular, speaker, uh, sir, 22 tarikhe December instructing all the departments to restrict the expenditure to 20% of the budgetary estimates and also to cut the budgetary revenue expenditure by 25 percent excluding interest payments, repayment of debts, payment of salaries and pensions. Speaker sir, I want to know what is the overall percentage of amount utilized by the department from the funds allot allotted to the department. Dusra speaker sir, Maka, I don't have much hope from this government. I just want to make a strong demand to the Honorable Chief Minister. I want you to request, I request the Honorable Chief Minister who is also holding the finance portfolio to take the grants for official language department of 2 rupees 10 crores. This amount should be utilized as new premises for Konkani Academy before commencement of monsoons. Secondly, Speaker Sir, grant of 2 crores to Konkani Academy from this year onwards. And तीसरे grants of fifty lakhs each to Konkani Bhasha Mandal all India Konkani Parishad आणि दालगाडो कोंकणी अकॅडमी हे स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान जें अप्रोप्रिएशन बील घालां ताजे पयलीं ओपोजिशन लिडरान म्हणला ते भशेन तांणी एक नोटिफिकेशन काडून ऑस्टेरिटी मेजर धाडल्या म्हळ्यार वीस पर्संटान बजेटान दवरात उरिल्ले क्वॉर्टरान म्हळ्यार मार्च मेरेन गाडयो नव्यो घेवं नाकात आनी कितें करूं नाकात हें एक नोटिफिकेशन आयिल्लें आहा आतां म्हजे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आनी आर टी आयज घातल्या ताजे प्रमाणे तुमचें टोटल कन कन्जम्पन साठ पर्संटेजेर आहा fifty five to sixty percent आनी मुखेलमंत्री सांगता की फुडले तीन म्हयन्यांनी वीस पर्संट मोडप म्हणून अर्थ कितलो जालो सिक्स्टी प्लस ट्वेंटी एटी म्हणजे वीस percent budget is not going to be utilised speaker sir हे एक तेन्ना हांवें पयले दिसा ताका म्हणले की तो म्हणटालो तुवें घालचे पयलींच तुका कशें कळ्ळें ताका खबर ना की ताजें R T I department answer करता आणि आनी त्यो आमकां मेळटा म्हणून तातूंतल्यान म्हाका कळटा की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आनी बावीस कोटी रुपया मागता हे तीन म्हयन्यांक आतां कसलें इन्फॉर्मेशन आनी कितें सगळेंच तुमचें इन्फॉर्मेशन मरे सगळेच इव्हेंट सो इव्हेंट मॅनेज्ड सरकार हे आम्ही तुमकां नाव घालां स्पीकर सर हे बोवाळान आज जेन्ना एक क्वेश्चन आवरान फिलिबस्टर म्हणून करतात म्हळ्यार कितें टायम पास करप आनी कसो तरी तो क्वेश्चन ना येवपाक दिवप तो फाटल्यान बसता तो बरो आहा तातूंत ताणें तें सारकें केलें आनी नंबर टू बाब पेमेंट शेटाचो क्वेश्चन आसलो ऑन मायनींग ब्लॉक्स आमी तो येवपाक जाय म्हणटा येवपाक आतां उलयता मरे हांव आतां उलयता हांव स्पिकर सर मायनिंग सुरुवात झाली म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आपलो सत्कार करून घेतलो त्या सायडीन तो गोवा मिनरल फंड आहा तो सांगता की मायनिंग पहिली सुरवात कर आणि मागीर सत्कार करून घे म्हणून ब्लॉक टेंडर केलो म्हणून सत्कार करून नाका बरें ब्लॉक टेंडर किती केलो तुम्ही आता पळोवया स्पीकर सर जे ब्लॉक टेंडर केले ताजो last date of purchase of tender document block tender जाला म्हणून वायट दिसला वायट दिसला उलट ऐकून ऐकून घेना मग आता उलयता तो अप्रोप्रिएशन म्हणून कितले हांवें उलोवप तें ताणें शिक म्हाका शिकोवपाची गरज ना हांव हांगा जे धा वर्सां सर तो आनी हांव वांगडाच येयला विधान मागीर केन्ना तुवें पळोवंक ना हांव उलयलो तू सांगू सोदता की हेच वर्सा हांव उलोवंक लागलो ते म्हणना स्पिकर इंटरप्ट मदीं उलयता कशें डिस्टर्ब करयात उलयत हांव उलोवचे पयलीं कितें उलयतलो तें न उलयता म्हणल्यार कितें उलयात दोतोर जालो म्हणून असो सामको ज्योतिशी जायना ज्योतिषी बी काय म्हणून स्पीकर सर टेंडर जो डॉक्युमेंट आहा तो last date of purchase of tender आशिल्लो पंदरा नोव्हेंबर दोन हजार बावीस तो ऑफ द ब्लॉक्स त्यांना पन्नास पर्सेंट ड्युटी आशिल्ली सरकाराची सेंट्रल गव्हर्मेंटान घाल्ली on low grade iron ore notification हांणी हाडलें हे सगळे गेले होम मिनिस्टराक मेळ्ळें आनी नोटिफिकेशन हाडलें to do away with this fifty percent export duty on eighteen eleven म्हळ्यार कितें टेंडराचो डॉक्युमेंट घे घेतल्या नंतर तीन दिसांनी एक्सपोर्ट ड्युटी केली आणि सबमिशन ऑफ टेंडर केन्ना जालो एकवीस तारखेक स्पिकर सर हाजे मदीं दर्या फॉरेन कंपनीज आशिल्ल्यो ज्यो येवंक सोदताल्यो टेंडरान पार्टिसिपेट जावपाक ताणी कितें पळयलें अरे पाड पडूं ह्या पन्नास पर्सेंट ड्युटी आहा हो लो ग्रेड आयन हो बसत ना आमच्या गणितान म्हण आनी ते टेंडराक आयलें ना सो आतां जर सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां एक फेसिलिटी दिली म्हळ्यार पन्नास पर्सेंट तुमकां फायदो केलो by one decision to do away with export duty tender should have been retendered. कित्याक करूंक ना ताज्या पयलीं मिनरल कॉर्पोरेशन म्हण तें मेलें मिनरल कॉर्पोरेशन मिनरल कॉर्पोरेशन म्हण सगळ्यांनी ताका जय जयकार केलो एक वर्सान मिनरल कॉर्पोरेशन खवसलें हें मिनरल कॉर्पोरेशन न्ही प्रश्न घाल्यार we have done this we have done that we have done that आतां मिनरल कॉर्पोरेशन तें खंय आहा जितें आहा काय आय सी यून आहा गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या खंय आहा सांगपाक कोणाक उत्तर ना आणि मायनिंग झाले म्हणून सत्कार करून घेतात जय जयकार करून घेतात स्पीकर सर टेंडरान जे कोण पार्टी पार्टिसिपेट झाल्या आणि त्यांनी कोट केला त्यांनी प्रिमियम कसो दिला वेदांतान दिला sixty three point five five percent premium above the fixed rate साळगावकरांनी दिला नाईन्टी नाईन पर्सेंट बांदेकारान दिला एकशे अकरा पर्सेंट आणि फॉमेंतोन दिला एटी सिक्स पर्सेंट स्पीकर साहेब इतले वयर ते प्रिमियमाचे वयर वचून दर मायन घेतात आणि तातूंत तांकां पन्नास पर्सेंट फायदो जाता म्हणजे तुका आनी पन्नास पर्सेंट फायदो जावपाचो मरे रिटेंडर केल्यात so in other words I am not oppose to the option I am saying that get the maximum revenue for the state speaker sir प्रधानमंत्री जेन्ना प्रधानमंत्री जालो तेन्ना एक स्लोगनाचेर प्रधानमंत्री जालो की नॅचरल रिसोर्सिसाक ऑप्टिमम युटिला व्हॅल्यू मेळूंक जाय म्हणून whether it is ore whether it is coal or whether it is spectrum हे सो न्हू मोविन बुदीन हे दिसांनी वता स्पोक्समॅनाच्या हाका कितें सांगता तो अशीच काडून मायंड दी म्हणून कोणाक ना he says central reason of him getting elected was that you have to get optimum value for your resources option करून पन्नास पर्सेंट फायदो केलो आणि बरे पार्टी पार्टिसिपेट जावंक दिले ना कर रिटेंडर सांग म्हाका जाल्यार अंडर वीच कायदो under which logic I am wrong speaker sir आनी ताजेच खातीर ताणें टायम वेस्ट केलो सकाळीं हें तेंय म्हाका कळटा पूण हांव राविल्लो आतां उलोवपाक आतां राव मरे उलयता मरे दोनूच मिनटां पयलीं आतां स्प्रिंग कोणाक आसा तो नाका थंय व्हरता विशय सांगले सांगलें हांवें कितें तू नाका थंय व्हरता विशय मायनिंगेच्या ऑप्शनाचेर जाय जाल्यार हांव मायनिगेच्या ऑप्शनाचेर उलयता एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता आसतना मायनिंग ऑप्शनाचेर जर डिटेलान ताका उलोवपाक जाय आसत हांव उलयता आमी खंयसरूच त्या प्रश्नाचेर म्हाकाय उलोवपाक जाय आशिल्लें सर उलय मरे रिप्लाय आहा न्ही तुका स्पिकर सर तुम्ही म्हणले की सगळ्यांक फ्री सिलिंडर मेळटले म्हणून आता तुम्ही मॉडिफाय केले कितें म्हणून की आता ते फक्त बीपीएलाक म्हणून म्हणून सर्वसामान्य मनशाच्या कानान घाले इलेक्शनाक मतां घेवन मतां जाली आतां कॅट कितें म्हणटा सुदीन ओग्गी आहा थंय वचून ओगी जाला स्पिकर सर कॉन्ट्रेक्ट सॅलरीज ज्यो आहा अक्रॉस डिपार्टमेंट्स तांकां पडत ना टायमार पॅरा टिचर्स धर लॅक्चर बेस्ड टिचर धर एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा आपल्या कडेन पैसे ना पूण फेस्तां करपा पैसे आहा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन येत तें अप्रोप्रिएशन हांगाच उलोवप तें स्पिकर सर हे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे मिड डे मील चलयतात तांकां पयशे दिवपाक आमचे कडेन पयशे ना पूण फेस्तां करपाक पयशे आहा speaker sir finance department files परत्यो येतात खंयच्याय मंत्र्यान सांगचें की आपल्यो फायल्यो परत्यो येवंक ना म्हणून पयशे ना म्हणून कितले मंत्री चीफ मिनिस्टराक सपोर्ट करता ते पळोवया तर सगळें बरें आहा if everything is rosy and everything is good and your are India shining there Goa shining दर आहा जाल्यार सांगचें म्हणून तुमी की बाबा आमच्यो फायली परत्यो रिटर्न येना म्हणून पयशे ना म्हणून स्पीकर सर हेंच तें एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन म्हळ्यार कितें these are this is the money of the exchequer of the common man तो टॅक्स फारीक करता ताजे पयशे कशे मोडप खंय मोडप हें डिसायड करपाक आमी हावजान बसतात सो स्पिकर सर हांव जें कितें उलयतां तें जर मातशें कोडू लागता जाल्यार परती स्प्रिंग लावप ना आयकून घेवप आनी ताजे पॉयंट बाय पॉयंट रिबटल करप आनी करा तेन्ना आमी उग्गी रावन आयकून घेतले speaker sir there is one one you are making provision in supplementary demands for grants but uh, about the three gas cylinders which was promised, nothing seems to be coming. In fact, under the RTI information I uh, there is file notings which says department in the first instance clarify whether above mentioned schemes will be in operation or discontinued view of the proposed new scheme. Magi last ila that considering the submissions submitted in view of the prevailing situation, कित्याक लोकांक दुसरी scheme येतात येतात म्हूण, may not, government may not consider introduction of the scheme at the moment. Instead, DRD and civil supplies may keep close watch on the inflation trend of all the essentials and may take a call suitably at a later date in case there's any substantial rise in price of LPG. This is 9th December 2022. So I think that some provision has to be made or the clarity has to be made of the government on this point. Speaker sir Appropriation appropriation बिलाचेर विजयान उलयता आसतना खास करून तेणी मायनींग हेजो ऑप्शनाचो वेंदीक खबर ना तूं कित्याक सांगता वेंदी उलोवपा जाय म्हणून काय याद करता दिसता तूं ओपोजिशन लिडर तो he speaking for his colleague आनी इट्स इज रायट तुका याद is right it's is right sir मुखेलमंत्री स्पीकर स्पीकर तो अपोजिशन लिडराक याद करता का ना याद स्पीकर वेळा साहेब, आपुणूच याद- समजता अरे बाबा स्पीकर आपुणूच साहेब समजता अपोजिशन लीडर बाबा. बटन मालो आहलो मा तेणे बरें सर म्हाका दिसता uh, mis misappropriation bill present केलां ताका लागून म्हाका आडायताय एप्रोप्रिएशन बिल न्ही उलोवपाक कितें मिसएप्रोप्रिएशन केलो जाल्यार आडावपा जाता बरें speaker sir public works department twenty one डिमांडाचेर सुमार चाळीस कोट्यो घाल्ल्यो आहा म्हाका दिसता प्रिवियस कामां कितलीं उरलीं आहा जॉब्स धाडलीं ना पेंडींग आहा पूण हे हे डिपार्टमेंटांतल्यान म्हाका दिसता आमगे कॉन्स्टिट्युएंसीन पायपलायन चेंज करपाची आमी डिमांड घातलेली आहा I would request to give us part of this forty क्रोजाचो जो शेअर आहा बाणाले कॉन्स्टिट्युएंसीन पायपलायन चेंज करपाचो डिमांड आहा हो डिमांड म्हाका हितूंतल्यान घेवचो अशें म्हूण हांव ह्या बिलांतल्यान हांव मागणी करतां दुसरें health services forty eight around ten crores घातलेलो ऑनरेबल मिनिस्टर हांव सांगूंक सोदतां आमकां एक डॉटर पी एच सी आमी घातलेली आहा चार ते पांच कोट्यांची हे हे हे फंडांतल्यान आतां जरी तरी आमकां रिलीज जाता जाल्यार this would be appropriate to aid this fund same way V P house Seraulim Colva आनी ओर्लीम तीन विलायज पंचायताची घरां आसा आनी एक कार्मोना ग्रावंड आहा हो जी एस आय डी सीचे बजेटाचे घालपाचो डिमांड ऑलरेडी घातलेलो आहा ऑलरेडी उलयल्लो हांव सो ह्यो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता हे फंडा वयल्यान आमकां एकोमोडेट करचो आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज ब्रेक वॉटर ब्रेक वॉटर वेर द एरेबियन सी एंड द रिव्हर्साल मिट्स ती ब्रेक वॉटराचे एक इसी क्लियरन्सा लागून उरलो हा तो बजट ऑलरेडी अप्रूव केल्लो आहा तो बजट एप्रॉक्सिमेटली म्हाका सदां शंबर कोटी कितें आहा तो आतां करून घेवचो आनी पास करचो म्हणून हो म्हगेलो डिमांड आहा येस मुख्यमंत्री अत्यंत म्हणलां स्पीकर सर ऑनरेबल कालिकान मीस एप्रोप्रिएशन बील हांव एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन बिलाचे उलयतां कित्याक when he said misappropriation तेणे आपणाक एक कामूय कर म्हणला ताका लागून हांव speaker sir I am also reminding the chief minister की आमचेंय काम आहा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी थोडीशीं कामां दोन तीन काम लिस्ट आवट करता एक prim primary health centre Curtorim जावं आमचें police station there are few things which are required plus आमगेलें तें लँड आहा election leprosy land, Teja Mashe, we have to clarify, we have to give totally that land back to some other institution other than IRB. Speaker sir, when we talk of appropriation, Ata ullo kam up to budget. So these are part works which are to be taken up to budget and I think uh, the government needs the money to do this additional work. Thank you speaker sir कळले स्पिकर सर तुका हें मिस एप्रोप्रिएशन बील ताका लागून तोय उठलो सांगपाक मिस एप्रोप्रिएट केलो आहा ते एप्रोप्रिएट करपाक तेगेली काम घायल नाही म्हणून ना एप्रोप्रिएशन बील आहा तें मिस एप्रोप्रिएशन जायना आनी मिस एप्रोप्रिएशन जाल्यार तेणी काम सांगपा जायना इतलें speaker sir speaker sir speaker sir जालें मिनिट ना एकूच मिनीट ना आतां जेन्ना गव्हर्मेंट दाखयता I just tell you a figure ah about G S T P तूं जेन्ना म्हणटा की स्टेट बरी चलता स्टेट बरी चलता तेन्ना रेव्हेन्यू कलेक्शनूय बरें वाडटा हाजें नेगेटीव रेवेन्यू कलेक्शन आहा म्हळ्यार कितें taxes are not been collected you are a debt ridden state you are taking loans to pay loans which you have to ask before so speaker sir कितें आनी still you want to celebrate event so सगळ्याच इवेंटाक आहा एकलोय उलयना इवेंटाचेर रुलींग पार्टीचे आमदार आहात ते बाब रेजिनाल्ड बी इव्हेंट करूंक लागल्या काय म्हणून सारखे सगळे इव्हेंट आहात खं गेलो तो हा गेलो आं सारखं बरं आयला किंग मोमो कसं स्पीकर सर कर ताका हे वर्सा रोहन ताकाच कर स्पिकर सर ही डेट रिटर्न इकॉनॉमीची आमकां सामकें हें कळटा पन्नास कोटी रुपया आतां मागता हे ऐन वेळार बजेटान विचार करूंक नाशिल्लो मुखेलमंत्र्यान की हे पन्नास कोटी रुपया मोडचे पडटले म्हणून जेन्ना अप्रोप्रिएशन आनी लास्ट क्वॉर्टराचे आमी उलयतात तेन्ना हे आमी figures will have to say आनी जाल्यार तो उलयतकर हांव आनी थोडे फिगर्स सांगता तुका येस मुख्यमंत्री स्पीकर सर जशें बाकीच्यांनी सांगलें आयज खूब कडेन अशेंच सेम जालां की प्रोजेक्ट आसा मात हितून मेन्शन करिना लास्ट मुमेंटाक जसो युरी बाबान सांगलें की लास्ट मुमेंटाक हाडून आमकां तेगेत आहा आमकां हेजेर उलोवपाक पासून मॅक्सिमम पॉयंट्स आमचे घालपाक मेळना आमचे मतदारसंघात पासून कितलेशे प्रोजेक्ट पेंडींग उरलेले आसा आनी खुबशे कारणाक लागून फंड्स ना फंड्स ना फंड्स ना म्हणटा हांव नको आतां हितून मेन्शन केला म्हणून कित्याक म्हाका क्लियरिटी येवंक ना सो मागता की सरकारान सगल्यांक पळोवपाचें आनी सगल्यांचे कितें प्लॅन्स आसा प्रोजेक्ट आसा प्रोपोजल्स आसा ते हितून घालचे मुख्यमंत्री स्पीकर सर सगळ्यांनी एक लोवला आनी दोग जाण आहाय ते मातशे ते मातशे चोयनाय तुमी रे थंयच्या थंयच्या थंयच्या हांव उठलोलो स्पिकर सर बिल्डींग कॉन्स्टिट्युन्सीन जायते प्रोजेक्ट लाँग टायम जाले जायते तेम जालो पेंडींग आहात सो आमचे ते प्रोजेक्ट आतां घेवचे म्हणून हांव मागतां पयलीं सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिंचिणी तांकां रिसंटली क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन आनी ते N Q A S by the Indian ministry of health and family welfares हांकां एवॉर्ड गोंयचे फकत दोन प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाले आनी ही प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा ती सामकी लिमिटेड स्पेसां आहा ताका एक्सपांड करपाक ना फुडले पयलीं बांदली ती स्लोपिंग घातला वयर वर्टिकली वचपाना हॉरिजेंटली वचपाक जायना हांव म्हाका आमचे a health primary health centre upgradation जावचें थिंगा एटलीस्ट फोर्टी टू फिफ्टी बॅडांचें एक हॉस्पिटल जावचें म्हणून हो लोकांचो जायतो पयलो सावन पॅंडींग आसा तेज भाशेन स्पिकर्स आमचो चिंचिणी पंचायत कॉम्प्लेक्स हा हे फाटली पंदरा वर्स जाली तुमच्याच खातीर वाद आमच्या लागून फाटल्या पॉलिटिशना लागून कोण एम एल एक्स तेमची कितें पॉलिटिक्स केलां ताका लागून बंद उरला सो ते पॉलिटिक्स बंद करून आमी आतां तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करचो म्हूण मागता ती पंचायत आहा ती धाकटीशी फिफ्टी स्क्वेअर मिटरां पासून ना ती आतां केन्ना पडटली ती खबर ना आनी चिंचिली विलेज आहा ती व्हडली विलेज ही जाता बेगीन हो प्रोजेक्ट घेवचो म्हणून बिकॉज तेज भाशेन आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर कॉन्ग्रेट करता कित्याक लास्ट धा वर्सां आमचो ग्रावंड वेल्डी स्कूल ग्रावंड हांव जें इनॉग्रेशन गेलां ताची सेकेंड फेज जी आसा प्लस ताजो इन्स्ट्र फोकस स्ट्रक्चर जालो पयली भितरली पीच आसा ते अजून जालो ना प्लस आमच्या विलेजान पंचायतान लोकांनी जायते डिमांड घाल तेय मातशें कन्सिडर करचें स्पिकर सर स्टेज बसून एक आसोल ना विलेज पंचायत आहा ताचो प्रोसेस कोविडा पयलो जाल्लो सगळे प्लॅन पास जाल्लो पूण कोविडा टायमार तो তো दवरला हो प्रोसेस परत स्टार्ट करचो आनी हें काम कंप्लीट करचें मागता yes attend sir speaker sir जेन्ना बिलाचे उलयताय I want to be very specific एक चार वस्त हांव सांगूंक सोदता सोदतां आनी तुकाय बरोबर खबर आहा वावुर्ला जो आमगे रोड आहा सिंगल टेंडर जालो आहा आतां ओला कित्याक फंड्स ना म्हणून आनी it is need of the hour म्हाका दिसता स्पिकर हें मानतलो म्हगेलें दॅट रोड टेंडर बीन जालो बट फंड ना म्हणला दुसरो म्हणल्यार दिया हांव ग्रावंड हांवें हॉनरेबल मिनिस्टराक वयला मिनिस्टरान इन्स्पेक्शन केल्यार म्हाका दोन म्हयने जाले ती फायलूय हूंय आसा ती पावना कॉन्ट्रॅक्टर धा पुसा तरी येवन गेलो तो ग्रावंडूय जायना मोर दॅन फोर इयर्स जाली ग्रावंड स्टार्ट केल्या फंड्सा लागून वला तीस म्हळ्यार पाड्डी मोरपिल्ला स्कूल आनी मे मेन म्हणटा आमगे हांव जेन्ना राजकारण येला पयलीं पंचायती पंचान जावन येयलो ती फातोरपा पंचायत फंड ना वला eight by eight square metre Fatorpa panchayat आहा फंड ना आनी म्हाका दिसता आमगेलो हंड्रेबल मेंबर सांगता बाकीचे सगळे करपा फंडचा बट हे सारके गोरजेचे आनी म्हाका स्पिकरान म्हाका सपोर्ट करपा जाय वावुर्ला रोड आ तेका टेंडर जो फंड ना म्हणला contractor is ready to do the job but there is no fund मातशे मिनिस्टरान मातशे नोंद घेवची yes chief minister speaker sir appropriation बिलाचेर उलयता आसतना वेगवेगळे विशय उलयलो विशेष करून सगळे जाण विरोधातले आमदार सातूजण उलयले त्यांनी G S D P G S पीचे सांगितलं state D P the CAG report itself mention that state D P growth rate has been one point thirteen percent has higher than the national growth rate of minus two point ninety seven percent it is evident that when the national economy was contracting the economy of the state of the Goa was growing at the positive rate it is one आणि चारूय मायनिंग ब्लॉक जे ऑक्शन केले आम्ही आणि कितल्या पर्सेंटेजीन गेल्या तेजेर उलयलें centre has reduce the tax on eighteenth of November and auction is on fourteenth of December reduce झाले आणि आयक आयक आयक म्हाका कंप्लीट करून येता सेंटरान जो एक्सपोर्ट ड्युटी जी आशिल्ली ही अठरा नोव्हेंबराक रिड्यूज केली आणि अठरा नोव्हेंबराक रिड्यूस केल्या उपरांतूच सगळ्या जेंका जेंका मायनिंगेक ऑप्शनाक जे जे कंपनीज येवपाक जाय आसल्यो तांकां खबर आसा की बिलो फिफ्टी एट ग्रेड जो ऑक्श ओवर जो आसा हेजी एक्सपोर्ट ड्युटी आतां झिरो जाली आनी झिरो जाली म्हणूनूच तांकां चौ अठरा नोव्हेंबराक कळ्ळें ऑफ टेंडर कितलो आसलो स्पिकर सर एक मिनिट हांव तर टेंडरान येतलो ना ना स्पीकर सर क्लियर करपाचें लास्ट स्पीकर रॉंग सांगता तो last date of purchase was fifteenth fifteenth November आणि notification withdrawing is come on eighteenth म्हणजे लोकांनी पहिली टेंडर घेतलो घेतना हांव भिलां मागीर फिफ्टी पर्सेंट ड्युटी देवयल्या सर स्पीकर सर ओपनली सगळ्यांनी घेतलेले पूण हांव कितें मानता की टेंडर रिटेंडर करून स्टेटीक चड जोडपाक चान्स मुख्यमंत्र्याच्या हातान आशिल्लो तो ताणें केलो ना हितूर स्पीकर सर हितूर क्लॉज आशिल्लो परत हितूर ज्यो duty export duty stamp duty जे कितें आसा एज पर डॅट डेट म्हणजे जी क्लोजींग डेट आसा त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंट जातलें त्या खातीर हांवें फॉर्मूच घेतलो ना अरे पन्नास हाडिल्लो अरे हाडिल्लो ना घेवपाक तुका तुवें घेवपाचो अरे एक ब्लॉक घेवपाचो स्पिकर सर जेन्ना तुका घेवपाक ना हाडिल्लो क्रॉस क्रॉस रनाका बिझनेस तूं आतां प्रॉपर्टी घेता तू आता प्रॉपर्टी घेता मायनिंग ब्लॉक घेवपाचो आसतलो कोणी हाडूंक एक क्रॉस रनाका क्रॉस रनाकात क्रॉस क्रॉस करना न्ही उलोवंक हांव हांव म्हणटा आतां मुखेलमंत्री एक प्रॉपर्टी घेता तुका तुका सांगपाक जाय आसा न्ही ओडीपी घेवपाची आहा तुका सांगपाक जाय आसा जाय तेका मायनींग जर ब्लॉक घेवपाचो आसलो तेणी घेवंक जाय आसलो टेंडर आमी अठरा नोव्हेंबराक एक्सपोर्ट ड्युटी कमी जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले स्टेटींतलो फिफ्टी एट बिलो ग्रेडचो ओर जो आसा वो वचपाक जाय हाज्या आमी मायनींग सुरू जावचें म्हणून प्रयत्न करताले स्पिकर सर आमचा आमचो प्रयत्न तो आशिल्लो आम्ही जाय म्हणतात आम्ही युनॅनिमस रेझोल्युशन पास केला आम्ही युनॅनिमस रेझोल्युशन पास केल्या द होल हाऊस सर जवळपास चौदा ते पंधरा स्पीकर सर पहिले फावटी आम्ही मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन जावचे म्हणून कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले चौदा ते पंधरा लोकांनी ऑक्शन घेतलेलो आणि वयल्यान लोक सरप्रायज झाले की पहिलो ब्लॉक जो असा बिचोली मिनरलचो वो sixty three point fifty five पर्संटान गेलो second block Shirgao ninety nine point twenty five पर्संटान गेलो ब्लॉक थ्री जो शिरगाव परत okay which is an hundred and eleven Rajaram Bandekar mines hundred and eleven point twenty eight पर्संटान गेलो आणि ब्लॉक फोर काले मिनरल ओल्स एटी सिक्स पर्संटान गेलो पयले फोर्टी स्पिकर सर कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव फक्त म्हणजे हितून टोटल जो प्रिमियम आहा विच इज एप्रॉक्सिमेटली दोनशे पंदरा कोटी रुपया हितूंतल्यान डायरेक्ट पयली येतले ताज्या भायर रिवेन्यू कितें येतलो तोय सांगता it is a forty three crores of it is already आयो ट्वेंटी पर्सेंट जो आमी प्रिमियम ऑप्शनाचो एल ओ आय दिवच्या पयलीं घेवपाक जाय आसलो तो आयलो one one seventy three crores of rupees eighty percent of the हे त्यांच्या कडेन already signing of the lease agreement जेन्ना जातलो तेन्ना one seventy three crores of rupees येतले it is an expenditure revenue on the option of the premium total premium company कडल्यान जो आहा ओ eight fifty crores approximately per year येतलो royalty fifteen percent D M F ten percent of the royalty Goa iron ore permanent mineral fund ten percent of the average sale of the I B M okay आणि त्याच्या भायर नॅशनल मिनरल एक्सप्लोर ट्रस्ट ताका two percent of the royalty government of इंडियाक वयतली हाज्या व्यतिरिक्त stamp duty as per the stamp duty act which is an estimated of nine fifty crores परत ताका सांगून सांगता हे टोटल जे आसा हे मायनिंगेंतल्यान सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो आसा स्पिकर सर हांव मुखेलमंत्र्याचे एक फिगर बदलून डिस्प्यूट करना हातूंत हांव फकत डिस्प्यूट करता ते एक की जेन्ना टेंडर एक डिक्लेर केला आनी last date of buying of tender form is over आनी ताजे मागीर जेन्ना conditions of the tender change तो म्हणटा सिक्स्टी थ्री पर्सेंट एकलो एकशे अकरा पर्सेंट केलो तातूंत आनी पन्नास पर्सेंट वाडपाचो तें हांव सांगूंक सोदतां तें तूं कित्याक जोडूंक सोदना static that is my question is answering mother other thing only speaker sir तो चका चका चका करून वाचवता मोनो स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता कोणीच आडोवंक नासलो कोणी धाडू बारा जणांनी घेतले मरे अरे बाबा स्पीकर सर एक अशी धरुया की रोहन खोट्याचे टुरिझमाची एक प्रॉपर्टी ऑप्शनाक काढली धरूया एक एक्झाम्पल ती ऑप्शनाक ताजेर एक ड्युटी आहा फिफ्टी पर्सेंट ड्युटी आशिल्ली लोकल टॅक्सीस म्हणून आज दहा जाण उभे रावले प्रॉपर्टी घेवपाक तो रावलो हांव रावलो आनी कोण रावलो आनी मागीर ती ड्युटी चेंज केली तो म्हणटा कितें आपूण आयलो ना कित्याक ती ड्युटी आहा so I didn't apply for the tender simple as that speaker sir my question is a layman question पळय पयलीं थोडे लोक आमचेर आरोप करताले जिंदाल हेका घेवपाक रावला म्हणून अदानी भायले घेवपाक रावल्या म्हणून आतां बाबडे गोंयच्या ओनरांक मेळ्ळे पळय आमी गोंयच्या गोंयच्यांकूच चड फायदो करपाचो हांव ते हांव म्हणटा गोंयचे दिले ते टेंडराक उबे रावन दिल्या तुवें म्हणजे- म्हणजे ना तांकां स्पीकर आमी खंय दिला म्हणटा मागीर तूं म्हणटा भायले भितरले दिला म्हणना सर रेव्हेन्यू रेव्हेन्यू मुखेलमंत्री आन्सर दिता खबरार बाब कित्याक ट्युशन दिता हाडल्या सर स्पीकर सर म्हाका ट्युशनाची गरज ना तेका ट्युशनाची गरज आसा स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका ट्युशनाची गरज ना ट्युशनाक कदाचित युरीक गरज आसा ट्युशनाची ओके हय ते विजय केन्ना केन्ना दिता ताका हय स्पिकर सर ताका लागून सांगलें हांवें मायनिंगेंतल्यान जो आमकां रेवेन्यू येवपाचो आसा हांवें डेटूय क्लियर केल्यो आनी मायनिंगेंतल्यान येतलें तेंय क्लियर केलें सो डेफिनेटली आमकां जो रेवेन्यू टोटल येवपाचो आसा पळय न्ही तो आमकां वेवस्थीत रित्या फुडल्या दोन तीन वर्सां भितर रेवेन्यू येतलो स्पिकर सर आत्तां आमी जो एप्रोप्रिएशन बील जें घातलां तातूंतल्यान जवळपास आमी एक हजार दोनशे कोटी आमी ॲडिशनल एक्सपेंडिचर आणि खास करून स्पीकर सर आम्ही हो दोन्ही डिवायड करता असताना तेजें क्लियर बिल मांडला म्हणजे रिवेन्यूवाक आमकां खंय खंय जाय कॅपिटलाक खंय खंय जाय तेंय मांडला हितूर खास करून Goa medical college health services institution of the psychiatric आणि इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ह्या तिगाय खातीर आम्ही रिवेन्यूवांतल्यान मागला थोडे कडेन आमी हो कॅपिटल एक्सपेंडिचर मागला ज्यांच्या ज्यांच्यानी आपली वेरियस वर्क्स वर्क्सा खातीरूय जे मागल्या पळय न्हू ते जातले तेणी कोंकणी भवना खातीर हेज्या खातीर जे वेगळे प्रोविजन मागला ते फुडल्या बजेटान जातले आत्ताच्या घडीक जावंक शकचें ना बट डेफिनेटली फुडल्या आमी कोंकणी भवना खातीर जे सर मुखेलमंत्री if you are serious about your mother you should do this this is of course of course हांवें कोंकणी भवना खातीर जे करपाक हांव हांव नाका जाल्ली फट सांगूं शकना म्हणून आमच्याकडे कडेन आत्ताचें प्रोविजन जें आशिल्लें आमचें additional G S T compensation एकशे एकोणीस कोटी रुपया आतां आमकां दोन additional share from the devolution scheme four hundred and forty crores rupees मेळटा आमकां स्पेशल ग्रँट्स आमकां वन फिफ्टी रुपीज मेळ्ळा G S T plus VAT collection आमचें एडिश G S T collection sorry four fifty crores आयल्या आणि एक्सायज ड्युटींतल्यान एडिशनल हंड्रेड क्रोड्स रुपीज आयल्या त्या ती which is approximately again one thousand two hundred crores आसा त्या खातीर ह्या बिलांतल्यान आम्ही इतकेच पैसे ताका लागून म्हाका दिसता आमी सॅलरीज पेन्शन हेजेर दोनशे एक कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही सॅलरी पेन्शन आनी वेजीस ओके वेलफेअर स्किमी खातीर one sixty eight point twenty nine crores आसा power purchase three sixty five crores आनी कॅपिटल वर्क्स जी सगळ्यांची करपाक जाय त्याच्या खातीर जवळपास two fifty six point seventy five crores मागलेले आसा आणि कॉन्टिजन्सी खातीर फिफ्टी एट आसा is total one thousand and fifty crores of rupees मागला म्हणून म्हाका दिसता की एकंदर जे सगळे कॅपिटल वर्क्सा खातीरूय जे कोणी मांडला तेजी प्रोविजनय जी आसा ही त्या त्या पी डब्ल्यू डी आसतले किंवा डब्ल्यू डी आसतले ह्यांच्या हेडाचेर ती केल्ली आसा आणि ताकाच लागून म्हणजे म्हाका दिसता की एकंदर म्हणजे हे मांडटा आसतना बाकीचे सगळे आणि परत परत इव्हेंट म्हणपाची ऑफकोर्स स्पीकर सर इव्हेंट कोण करता जो काम करता तोच इव्हेंट करतलो ज्या सरकारात वेगवेगळे जर कार्यक्रम म्हाका सांगा येदो व्हडलो जुवारी ब्रीज जो जुवारी ब्रीज जाए वीस वर्स डिमांड आता वीस वर्स डिमांड आसाना तो जुवारी ब्रीज के इवेंट करूक स्पीकर सर सेल्फी काडपाच्यो आनी सर सेल्फी कोणी सेल्फी तो? गोवा पॅरलायज लोकांच्यो तिकेट्यो चुकल्यो हे सायडी selfie sir selfie sir sir honourable minister Nitin गडकरीन जर आमकां टायम दिल्लो कितले तारीख रे ती पंचवीस सत्तावीस तारखेक कितें केलो अठ्ठावीस तारखेक कितें तरी आमी प्रोग्राम केलो एक दीस मदीं उरलेलो गोंयभरच्या लोकांक दिसलें एखादी सेल्फी काडची म्हणून जाल्यार खंय चुकलें आमी तारीख ठरोवच्या पयलीं आमी सदांच साश्टी वतात अजून मेरेन टुरिस्ट येता आनी फोटो काडटा ताका कित्याक दुखताय स्पीकर सर सीएम आता आम्ही सेल्फी काडून गाडोय घातलो आणि आता आमी कोणाकूच सर्टिफिकेट सांगूंक ना हांव हो सर आता मला सर आतां म्हाका उलोवनी स्पिकर सर त्या खातीर हांव सांगता म्हणजे ह्या सरकारान इतकी वर्सां कामां केल्या आणि कामां करपा खातीर क्रोड्स ऑफ रुपीज स्पेंड केल्या तेजो पॉयंट वन पर्सेंट सुद्दां आमी इव्हेंटा खातीर पॉयंट वन पर्सेंट मोडटा आसतले म्हणजे फॉर एक पॉयंट वन पर्सेंट बीन मोडटा सर दो event I my sir point of order तो उलयता तेन्ना तो आन्सर करता तो कित्याक उलयता आतां तूं उलयतना काय हांव उठोंक नासलो मरे कितें लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर मरे लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर पॉइंट ऑफ तो काडटलो ऑपोजिशन लिडर काडटलो स्पीकर सर येस मुख्यमंत्री स्पीकर सर त्या खातीरच स्पीकर म्हणजे, सर आम्ही केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात आणि गोय सरकाराच्या भीतर इतके व्हडले म्हणजे आतापर्यंत प्रोजेक्ट कंप्लीट केल्या आनी तेज्या खातीर बारीकसो जर खंयसर इव्हेंट केलो आसत जाल्यार त्या लोकांच्या पोटान दुखता विजय विजय ते बसून बसून घे नाही बसून नी तू बसून घे पोटान दुखले कसे म्हणप ताणे जे न्ही तुझे म्हणजे पोटान दुखू ना हो, तुझे नाव घेऊ ना बड वापरता तुझे नाव घेऊ ना नी अरे तुझे नाव घेऊ हांव ऑब्जेक्शन काडटा तुझे I feel it is a waste तुझे नाव वेस्ट ऑफ मनी नाही. सरकारी पैसे ताजे पैसे नाही दे स्पीकर सर, स्पीकर सर पैसे सगळे सक्सेना म्हणटा तो गव्हर्नर आहा स्पीकर दिल्ली ताणे पैसे गव्हर्नमेंटा कडच्यान रिकवर केले तशें हाजे कडच्यान रिकवर करते स्पीकर जाय जाल्यार स्पीकर सर त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे जो इतके सगळे प्रोजेक्ट आम्ही कंप्लीट केले उरलेलेय बी येता त्या चार वर्सान आमकां कंप्लीट करपाचे आसा ओके त्या खातीर ह्या एका एप्रोप्रिएशन बिलाक म्हणजे आमी considering the salaries pension welfare scheme power purchase आनी capital development of the work हाज्या खातीर होच हे सप्लिमेंटरी एप्रोप्रिएशन बील घातला म्हाका दिसता तांच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय तुमचे जर कॅपिटल वर्क आणि बाकीची कामां कंप्लीट जावपाक जाय असत जाल्यार ह्या बिलाक तरी अपोज करू नका बाकीच्या बिलांक अपोज करता ते करता निदान हे बिल विलिंगली पास जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता त्या खातीर ह्या सभागरान हे बिल पास करचे हय प्रश्न प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचे जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हणटाचे म्हणणें मान्य झाले विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला हांव आतां विधेयक कलमवार सभा सादर करपाक विधेयक विधेयकांक दुरुस्त दुरुस्त्यो नात प्रस्न असो आसा कलम दोन कलम तीन परिश परिशिश्ट कलम एक विधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथल्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य मान्य जालें कलम दोन कलम तीन परि परिशिश्ट कलम एक अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मंत्र्याचं विधेयकाचो भाग झाल्यात मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेऊ प्रस्ताव sir I request to pass या sir I request to move at the bill number one twenty twenty three the Goa appropriation bill twenty twenty three be passed प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विनियोग विधेयक दोन हजार तेवीस मान्य जालात सरकारी विधेयक म्हणपात आतां मुख्यमंत्र्यांनी गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक दोन हजार तेवीस सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो Sir, I request you to move the motion to introduce the bill number 12 of 2023, the Goa Mopa Airport Development Authority Amendment Bill 2023. Yes. प्रश्न असो आसा गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक दोन हजार तेवीस मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें जेंका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणजे हय जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात sir I introduce the bill Goa Mopa विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक दोन हजार बावीस सभागृहात मांडलात गोय सरकारी विद्यापीठात दुरुस्ती विधेयक दोन हजार तेवीस मुख्यमंत्री विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो मुख्यमंत्री sir the request number six of twenty twenty three the Goa 2023, university amended bill twenty twenty three be taken in to consideration प्रश्न असो असा विधेयक विचारात घेचे जेका ते मान्य हे म्हणजे जे मान्य ना म्हणजे स्पीकर सर उलोवपाक जाय yes speaker sir consideration as per the original provision under in this particular bill as per the original provision under section three B it is mention that the sponsoring body for the purpose of establishing university under this act shall fulfil the condition The original was own a land, building and infrastructure facilities for required establishing universities. Now, the amendment which you have moved, it states that the land building infrastructure can be possessed on a long-term lease. You've changed it to a long-term lease. I want to ask the Honorable Chief Minister that this lease, has anybody has, has land to lease it out? number one. I'm being very specific. Number two, any proposals have come to you from any university? Point B, as per the original Provisional Act under Section 3E, the sponsor of the university is required to purchase the books and periodicals worth rupees 2 crores in library and also undertake to invest 10 crores in books periodicals, computer library networking and other libraries in the first three years after establishing the university. What you have changed it to is that the amendment proposes that to 2 crores are brought down to 50,000 and 10 crores are brought down to 5 crores. I would like to ask the, I'll be very pointed to the Honorable Chief Minister, why such so huge, such huge relaxation? Number two, Have you checked the norms of other universities on this? Speaker sir, on one side we talk about the NEP, the new education policy, and on, on the other side, are you trying to belittle the standards of these universities? एक बारीकसो बोर्ड चलता बायलां एक पारूल युनिवर्सिटी येवपाक एक शक्यता आहे म्हणून येता काय कितें हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आन्सर दिचें सेंटिमेंट जो आम्ही हांगा एक्सप्रेस करता is not to oppose good universities coming to Goa no Ivy league colleges म्हणून आहा येल स्टॅनफर्ड वॉटन आणि कितें जॉर्ज टावन ह्यो कॅम्ब्रिज ऑक्सफर्ड असल्यो जे तर south east Pacific Asia Pacific रिजनाचे हे येतात कॅम्पसीस जातात जाल्यार अवश्य तांकां येवचेच पूण जो हांगा क्लॉज अमेंड करतात by which you can lease out भंय कितें आहा की फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर कोण येतलो छापतलो डिग्र्यो आनी दिवन वतलो नॉर्थ इंडियेन खूब असल्यो युनिवर्सिटी आहात ज्यांची जांकां इंटरनॅशनल हें ना ह्यो डिग्री घेवन येता ते कोणूय कसल्यो डिग्री हाडटा छापून डिग्री दिता सो एक म्हाका दिसता our concern when you are relaxing from two crores to ज from ten crores to five crores library devalue करता लीज ओके म्हणतात हे सगळे असे दिसता की युनिवर्सिटी येतात त्यो खच मुख्यमंत्र्यान मातश्यो दर if somebody because if somebody want to come and invest in education suddenly they will come and meet the chief minister to understand what the rules are so म्हाका दिसता he has to tell the house which of these universities are wanting to come whom have they tied up because they are talking about lease lease म्हणटकच कोण तरी मायन ओनर कोण व्हडलेच जमीन आशिल्ले नाल्यार तागेल्यो बी जमनी आसतल्यो तेमी बी टायअप बी केल्या आसतल्यो सो मातश्यो आमकां सांगच्यो कोणा कडेन टायअप जाल्या खंयच्यो युनिवर्सिटी आनी हें जें रिलॅक्सेशन दिता तें कित्या खातीर दिता येस वेंजू हे लाँग टर्म लीज बेजीस पयले सुवातेर स्पिकर सर जमीन तर ना आतां दिवपाची गव्हर्मेंटाची सो हें लीज कियाकू so specifically why can't we attach any such universities who would like to come invest in Goa on long term we should it to the Goa university rather than giving them the land on lease you attached to the Goa university speaker sir speaker sir विषय व्हरता मागीर तो विषय समजून घे आणि मागे उलय ते दोगूय उलयले सारखे थोडे तरी तरी सांगा सारखे उलय तू गोवा युनिवर्सिटीक लींक केले परत मागे त्या खातीर स्पिकर सर हांव परत तुवें हे गोवा युनिवर्सिटीक व्हरोन तेकयता कित्याक तूं आमी प्रायवेट युनिवर्सिटीच्या विशयाचेर उलयता स्पिकर सर बी स्पेसिफीक हांव ताका सांगता म्हणजे कळपाक जाय म्हणून हितून आमी तीन अमेंडमेंट जे आत्तां हाडटा इंटेंशन क्लियर आसा सरकाराचें ओके एक आमी जी लँड म्हटल्या पळय न्ही speaker sir own land for the own land buildings infrastructure which is the facilities required for the establish the university it is the own possess or the long term leases leases base land for the building okay जेंका जेंका कोणाक सपोज ही लाँग टर्म लीज जर घेवपाची आसात तेंकां कदाचित तीस वर्सां साठ वर्सां लिजिसाचेर घेवनूय बी युनिवर्सिटी चलोवपाक शकता जे कोणाक लँड आनी this is totally private government no आमी परत सांगता खंयसरूच गोवोरमेंट कोणा कडात लीज करून युनिवर्सिटी खंयची चलोवपाचोच ना हो क्लियर विशय आहा ओके त्या खातीरूच म्हणजे जेंका कोणाक लीज घेवन जर येवपाचें आसात बरी युनिवर्सिटी दुसरी गजाल हितूंतल्यान ई बुक्स आतां एवेलेबल आसात त्या खातीर सो ज्यो एक्झिस्टींग आम्ही फक्त आतापर्यंत तीन युनिवर्सिटीक एप्रुवल दिला प्रायव्हेट युनिवर्सिटीच्या हातून एक M I T university from Pune दुसरी जी आसा ती design university of Sunaprant which is again Goan base आणि तिसरी युनिव्हर्सिटी म्हाका याद जायना आत्ता नाव तिजें जाय जाल्यार दिता हांव आतां पर्यंत तिनूच दिलां तिसरी गजाल हितूर तेंच्यांनी same way it is an ten crores आशिल्ले म्हणजे ह्या तीन युनिवर्सिटी जे ऑलरेडी आमी त्यांना परमिशनूय दिला त्यांच्यानी इन फ्युचर म्हणजे त्यांची डिमांड आशिल्ली की टेन क्रोरा वयल्यान फाय क्रोर्स भरचे म्हणून हितूर क्लियर कट आणि परमिशन स्पीकर सर हा एकटो दिना there is an panel educationalist त्या पॅनलाचेर आसात पाच ते स जाणांची बॉडी आसा ते पूर्णता प्रेझेंटेशन प्रेजेंटेशन घेता आणि त्याच्या उपरांतूच जी युनिवर्सिटीक एप्रूव दिवपाचे आसा जे कोर्सीस नवीन आसा अशाच पद्दतीचे आनी जिका ऑल इंडिया लेवलाचेर मॅरीट आसा अशाच युनिवर्सिटीक जे आसा हें परमिशन दिलें वता कोणूय येवप आनी यो बेश्टी एस्टाब्लीश कर हे आयज पर्यंत सरकारान करूंक ना आनी हाज्याय फुडें करचें ना इतकें सांगता हांव तीग जाणांक परमिशन दिलां मला दिसता आणि बाकीच्या जणांनी एप्लिकेशन घातल्या केन्ना तरी मिटींग जातली त्या कमिटीची आणि त्याच्या उपरांत ती कमिटी डिसायड करतली आत्ताच्या घडीक आमी फक्त हितूर तीन अपॉइंटमेंट हाडलेले आसा एक जो लँडा खाती ताका लीज बेसिसचेर वचोंक कोणाक जर तयारी आसा जाल्यार त्यांनी वयचो म्हणून पण जाता दोनूय आसा दुसरे फक्त रुपीज हितूर टू क्रोर्स आशिले ई आता ई बूक ऑनलायन सगळी अवेलेबल असा म्हणून तेंचो डिमांड आशिल्लो तेजेर फिफ्टी थावजंड केल्या आणि विच इज टेन क्रोर्स आशिल्ले ते फायव्ह क्रोर्स केल्या बाकीचे सगळे इक्विपमेंट हे कन्सिडर करून हाज्या व्यतिरिक्त कितेंच रिलॅक्स करू ना येस फुडें वता हय मंडळाचे म्हणणें मान्य झाले हय मंडळाचे म्हणणें मान्य झाले विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य झाला आता हा आता विधेयक कलमार सभागृहात सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात असा कलम दोन ते पाच कलम एक अधिनियमन सूत्र आणि प्रदीर्घ मत्सराचो विधेयकाचो भाग जावचो हय भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे जका मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य झाले हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य झाले कलम दोन ते पाच कलम एक अधिनियमन सूत्र प्रदीर्घ मत्सराचो विभागाचो भाग भाग जाल्यात मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I requested to move that Bill number 6 of 2023, the Goa Private University Amended Bill 2023 be passed. प्रश्न असा असा विधेयक मानून घेवचें जेका म्हणजे, म्हणजे. मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय खाजगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक दोन हजार तेवीस मान्य जालां गोंय विनियोग अधिनियम फाटी घेव घेतिल्लो विधेयक दोन हजार तेवीस कायदो मंत्र्यांनी विचारान घेऊन प्रस्ताव मांडचो minister sir I request to move the bill number two of two thousand twenty three the Goa appropriation act repeal bill two thousand twenty three be taken in to consideration हांव रिझन्स इज ऑब्जेक्ट आता सांगू मागीर सांगू सर आता आतां सांगता कन्स्टिट्युशना सगळ्यांनी बिलांनी रिझन्स एक प्रथा जावन गेल्ली आसा ते हांव सांगता speaker sir speaker sir bill जर तुमी पळयता this bill is repealing acts from nineteen sixty four the financial year 1920 up to from 1964 to 1920 in reality has lost their significance but are still shown in the statute book. The repealing of Appropriation Acts whose terms have ended will in no way cause any negative impact on actions that, will, that were validly taken under those acts. However, it will serve the purpose of cleaning the statute book, statute book and reducing the burden to help in progress of the state. These laws have become either irrelevant or dysfunctional. and importantly have served their purpose and outlived their utility. The bills therefore seeks to repeal 250 appropriation acts enacted from the year 1964 till the financial year 1920. The bill seeks to achieve this object. 1920. 1919, 1920. Yes. 1919, 1920. Prashna Swa 19 Prashna 2020. प्रश्न साहब विधेयक विचारून घेवचे जेका ते मान्य आसा ताणें जेका मान्य आसा हय म्हणजे हय मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य झाला हांव आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रस्न असो आसा कलम दोन ते तीन परिशिश्ट कलम एक विधेय अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावपाचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणजे हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचे म्हणणें मान्य जालां कलम दोन ते तीन परिशिष्ट कलम एक अधिनियमन सूत्र आणि प्रदीर्घ मत्सराचो विधेयकाचो भाग जाल्यात कायदो मंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव to Law the bill number two of two thousand twenty three 2 Goa 2023, एक्स repeal bill two thousand twenty three be passed प्रश्न असो असा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें ताणें हय म्हणचें का मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विनियोग अधि अधिनियम घेतिल्लो विधेयक दोन हजार तेवीस मान्य जाला गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक दोन हजार तेवीस शार आनी उदरगत मंत्र्यांनी विधेयक मांडपाचो घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो The bill number 5 of 2023, the Goa Municipalities Amendment Bill 2023 to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक Because uh, yes, yes. Objection is objection oh, yes. Speaker, sir, we have brought in an amendment uh, ordinance that was already issued. Brought in an amendment for show of hands for the election of the chairperson and vice chairperson of the municipalities uh, through this uh, amendment, Speaker. Speaker, sir, because, sir another one minute, Speaker, sir. Yes, yes. Amka, we understood. We want like his colleague Nilesh Kabral explained the reasons. कर मरे we understood that you are hand वयर काडपाक जाय म्हण आमकां खबर आहा आमकां कित्याक काडटा तूं बाय सर आमी जो ऑर्डिनन्स हाडलेले आसा आतां वाय म्हणजे ते आतां वाय म्हणल्यार वाय बील हाडला मरे एक मिनिट एक एक विजय बाब रिप्लाय करता बस बस मारे बसून घे मरे हांव वाचता statement is objection objection reasons as requisition of special meeting for the removal of chairperson of vice chairperson shall be signed by the majority of the total number of councillors and further removal of chairperson and vice chairperson requires passing of resolution by majority of the councillors. The requirement of a secret ballot becomes a futile exercise and leaves a tremendous scope for discrepancies and undue influence of the councillors by vested interests. While casting their vote, since the bill seeks to insert second proviso to subsection 3 of the section 52 of the Goa Municipalities Act 1966, 1968, Act 7 of 1969, so that the election of the chairperson or vice chairperson is held by show of hands. Bill also seeks to repeal the Goa Municipalities Amendment Ordinance 2022, Ordinance number 3 of 2022, promulgated by the Honorable Governor of Goa 6-10-22. Bill seeks to achieve the above objects. Speaker sir municipality चेअरपर्सनाक काडपाक आनी चेअरपर्सनाक निवडून दिवपाक हात वयर काढप ना काय हात वयर काढप सॉरी सॉरी हात वयर काढप हे ताणें आतां हाडलां कित्याक हाडलां कित्याक लास्ट बॅच जी डिफेक्टेड जाली डिफेक्ट जावचे पयलीं मडगांव म्युन्सिपालिटीन मुखेलमंत्री जेवणाक गेलो कावन्सिलरा बरोबर फोटो काडलो पंदरा जाणां बरोबर रातचो आनी एनावन्स केलें जालें म्हूण आमचें फाल्यां आनी थंय पंदरा जाण आशिल्लीं मतां पडलीं धा जो मनीस नवो आयलो तो एक सिनियर लेजिस्लेटर तो हांगा ना आतां सो तो ना म्हणटकच ताका क्रिटिसायज करप सारकें जायना पूण बील हाडला म्हणटकच क्रिटिसायज करचेंच पडटा मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां ताजे सा हें साखळे आमी पयर गेले ताजो चेअरपर्सन ताणें आमकां मिटींग करूंक दिली म्हादय खातीर अशें दिसता की तो चेअरपर्सन ताजे बरोबर ना दिसता म्हणजे is not of the same party आतां वयर काढून ताका उडोवपाक केन्ना कायदो हाडूंक ना मुखेलमंत्र्यान तीन वर्सां जालीं मुखेलमंत्री आहा तो हो एक दिसान आयलो आनी तुमकां कायदोच बदलूंक लायलो आनी हो आतां उबो रावन तो कायदो बदलपाक आयला हे कितें स्पिकर सर स्पिकर सर थंय एक दोन हे आहा लिगल पॉयंट म्हणून हांव सांगता आनी हे बील आमी कशेंच अलाव करना एक मनशाक लज जाली ताज्यान कावन्सिलर धा कावन्सिलर पंदरा कावन्सिलर राखूंक जायना आणि ताका तुमी रातचो घेतला माळ म्हयन्यान ते सुनील ढवळीकाराक विचारूंक जाय आसलें केन्ना घेवप केन्ना तोडप बरो प्रसाद बी घेया मरे कांय ना खंयच्याय म्हयन्यान घेतात मागीर जाता तें असले रॉंग बॅड सिजनान घेतकर असले हे येताच पनवत स्पिकर सर एका मनशाच्या इगो खातीर तुम्ही एक कायदो बदलतात डेमोक्रसीचे मर्डर करतात at the local self government level which is very bad speaker sir जेन्ना आमी मिटींग करतात ते म्हणटात की सगळें सिक्रेट बॅलट जावंक जाय सिक्रेट बॅलट जेन्ना तूं जेन्ना मिटींग प्रोसेस मागता ना ना स्पिकर सर एक हे एक हांव मागता मुखेलमंत्री तीन वर्सां चीफ मिनिस्टर म्हणून आहा कितले वर्सां साखळेचो म्युन्सिपाल्टीचो चेअरपर्सन मुखेलमंत्र्या बरोबर आसा हांव I if you don't mind speaker sir मातशें मातशें उभे रावन सांगचें कितले वर्सां हे तीन वर्सान तो चेअरपर्सन तुजे बरोबर आहा तुज्या पक्षान केन्ना केन्ना आहा हांव उलयतां यू कांट डिस्टर्ब हे काब्राल तुका तुज्यानूय मॅनेज जायना councillor I thought you could manage your council man those people who can't manage the council are bringing such type of bills in the house speaker sir ही लज आणि म्हाका दिसता हें जर आमी पास केलें जाल्यार आमी क्लियर कट मॅसेज घालता तुमकां एक सांगता ते सिमित्रीचेर बरयल्लें आसता आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून तुम्ही सदांच इच्छा तुम्ही रुलिंगात आसतले म्हणून एक दीस तुम्ही हांगा रावून बॉब मारूंक लागतले ना ना आमकां भितर घ्या बॉब म्हणल्यार हें कर म्हणटलो एक्सपंज ते म्हणूंक ना मागीर मारतलेच तुमी ना हे कळ लोकशाहीचो हत्या म्हणून स्पिकर सर एक क्लियर कट हांव सांगूंक सोदतां मुखेलमंत्र्यान सांगचें तीन वर्सान ही ताका आयडिया कित्याक येवंक ना आतांच कित्याक आयली मडगांवाक मार खातकर शेण खातकर हे पार्टीन की पंदरा जाण उबे रावले फोटोक दहा मतं पडली दुसरीचा कायदो बदल पंच कर कितें कितें पंच कर तू आता शेण घाल्ले कितें म्हटलं आता शब्द कितें म्हटलं तुवें विकट सर पंदरा जाण उबे रावले फोटो विकट सर हांव परत एकदा सांगता म्हाका तें लागूंक ना तुजी हांव स्टोरी आयकूंक बसूंक ना शेण खावपी शब्द म्हणप बरोबर न्ही बरं ओके पंचकर कर हल्ले हल्ले पंधरा जण उभे राहिले मुख्यमंत्र्या बरोबर ते मतां पडटना दहा पडली आता त्यांचा जय जयकार करूया पंधरा जणांचा तो तुज्यान जालना हँडल त्यांना ते responsibility under rule sixteen I extend house by ten ten minutes चेअरपर्सनाक काडूंक सोदता तेन्ना दोन स्टेप असतात एक म्हणल्यार कितें तो बरोवन लेटर घालता नो कॉन्फिडन्स मोशन आनी मागीर ते मिटिंगेक तो ताका वोट मारून भायर उडयता आतां हे कितें म्हणटात आनी रिजन कितें दिलां बाब विश्वजीत राणेन हें घेवन आयलां the requirement of a secret ballot becomes a futile exercise and leaves a tremendous scope for discrepancies and undue influence अरे तू इलेक्शन कसो जिखला ओपन बॅलट मारून जिंकला स्पीकर सर मंत्र्यान सांगचे विश्वजित राणे सांगचे दहा हजार मतां जिंकता तो ओपन हाडून मारून जिंकता विजय सरदेसाय जो इलेक्शन जिंकलेलो मागीर ऑपोज करपाचो अरे विजय सरदेसाय केन्ना असो इलेक्शन जिंकना रडी खेळून आम्ही इतले वर्सांक म्युन्सिपालिटी ते कंट्रोल करता आपले पॉलिटिक्स करून स्पीकर सर हांगा तुमच्यान मेजॉरिटी करूंक जायना म्हणून एसेंब्लीन हाडून मेजॉरिटी म्युन्सिपालिटीन करतात ही तुमकां लज आणि तू स्पीकर साहेब तुझ्या आंगार घेऊ घेवं नाका पास करपाचें हे सिलेक्ट कमिटीक धाड हे जर धाडना this is going to have irreparable damage to the democracy in Goa हे सगळ्याक फॉलो जातले फाल्यां मोवीन गुदीन पंचायती काडटलो सेम करुया म्हणटलो पंचायती कशें जातले सगळे कुट्याचे माकड तुमी व्हरून थंय बसयतले हे करूं नाकात this is going to be a bad trend तुमी दिगंबर कामतीक सांगा कावन्सिलर मॅनेज करा पंचायतीक शो ऑफ येणार स्पिकर स्पीकर सर ना ना शो ऑफ ना शो ऑफ ना अरे बाबा पळय आयक हांव कितें कालचो न्ही हे ओगी कोणाक कितें आमकां कानान घालूंक आयल्या सर देवा कडेन उलोवपी जो मनीस आहा पळय ताजें तर इजी मरे हें बिलां बिलां कितें जाय सांग मरे देवा कडेन उलय आनी कर म्हूण काबार स्पीकर सर देवा कडेन उलोवपी मनशा खातीर तुमी हें करता देव इजिली करतलो हें काम म्हाका समजना तुमचें स्पीकर सर अरे आशिल्लेच आशिल्लेच तुम्ही माळ महिन्यांत ताका व्हेलो म्हणून जाले सुदीन सांग मातशें उभे राहून कसोच सांग परत पोटान दुखता कित्याक तें कळ्ळें आता स्पीकर सर जालें न्ही तुमचे दिगांबर कामत बीजेपीन गेलो म्हणून आमकां काही प्रॉब्लेम ना म्हाका प्रॉब्लेम आहा अशें बील हाडून ताजो चेअरपर्सन जो पडलो हाका पडिल्ल्या चेअरपर्सनाक उबो केलो म्हण तुमी अरे बरे भशेन आमचे म्हणजे आमी दिवपाचें तुका अनऑपोज लोक इलेक्ट जायना अनुपोज जावचे अर्थ कितें सगळे ताचे बरोबर विकते घेतात तुमी नाका ना ते म्हणटा बरें आमच्यान जायना हें चल सोडया ताका दिवया चान्स दिवं आशिल्लें पूण सरकाराचो दुरुपयोग करून लेजिस्लेट हें टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हाजी हत्या हांगा आमी उबे रावन बसून हांगा मत मारून हत्या करतात आनी विश्वजीत राणे जो धा धा हजार मतांनी जिखता ताका हें हाडचें पडटा तूं नाक कापलें तुजें बापायचें बसून हें हाडून असलें बील स्पिकर सर म्हाका कळना हे कशें कशें बील हाडटा तो खंयचे तोंडान हाडटा तो कित्या खातीर ते म्हाका कळना स्पीकर सर आनी कित्याक कितली गरज पडटा फायनल तुजे कडेन देव काय उलयना मरे उलयता सांग मरे तें जातलें कोणकाबार sir I I agree with the sentiments earlier this bill speaker sir जे म्युनिसिपल काउन्सिलर आमगेले सगळे इलेक्ट स्पिकर सर म्हाका दिसता सीएमान सीएमाक पसून हें बील हाडून दिसना आसतलें नाजाल्यार तो तीन वर्सांक हाडपाचो ताणें आपली म्युनिसिपालिटी आपल्या हातान घेवपा खातीर असलें बील केन्ना हाडलें ना ताजे खातीर हांव ताजें अभिनंदन करतां पूण अभिनंदन करतना चड फुलय पापड नाका हें बील मातशें सिलेक्ट कमिटीक धाड अभ्यास करुया हाजेर वोगीच करनाका हें तुजे कडेन देव उलयना जे कोण देव उलयता तांकां पळोवनी ती म्युनिसिपालिटी हांव तुका उतर दिता हें जर तूं बील फाटल्यान घेतलें हांव तुजी म्युन्सिपाल्टी मडगांवची उडयना हांव उतर दितां चल म्हजे कडेन धा कावन्सिलर आहा हांव तुमकां फुकट दिता आमी उडयनात तो बिल एक मडगाव म्युन्सिपाल्टी खातीर स्पीकर सर स्पीकर सर एकूच मिनिट पयलीं जेन्ना देवयला पळय न्ही तेजी सांगला उलयली तुवें ते इतली गरज आशिल्ली मडगांव म्युन्सिपाल्टीची तुका सांगपाचें एक सांग मरे आमी मडगांवचें शायनिंग मडगाव करता मातसो सोडटे म्हणून आमकां विकास सर देवयताना देवयला न्ही बसयताना मागे ते बदल स्पीकर सर पळय ना. ते पाचत यूज यूज स्पीकर सर नाही जाऊ ना ऐक स्पीकर सर हे आम्ही आमच्या आंगार घेऊचे नाही हांव तुझ्याकडे कळकळीची विनंती करता तुमचे कडेन तुमी सांगा हे रिकन्सिडर करपाक हे एक म्युन्सिपाल्टी खातीर सगळ्यो स्थानीय संस्था ज्यो आहात लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीक हे तुम्ही दुयेंस कॅन्सल लायतात भोगीच एक मनशाच्या म्हणजे मेळटा सर आमी खूब वेळ जाले पुराण ऐकता जाला कितें खबर आहा स्थानीक स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या सांगता बरेचशे फावटी म्हणजे सायन मारप आणि मागीर परत आसा तशें आनी कितें तरी करप आणि परत सेक्रेट बॅलेट घालप आणि आपल्याक जाय ते करप हे स्पीकर सर चललेलें आसा एकदा जर उडयलो ओके एकदां सायनी मारून जर कोण कोणाक उडयता आसत जाल्यार तो परत तेच सायडींतल्यान रावंक जायना येवटेन तेवटेन करीत speaker sir amendment already principal एक्टा ना दर अमेंडमेंट ऑलरेडी आसा स म्हयने is not aware of it तेवटेन amendment you can put no confidence in 6 months sir कशाच पद्दतीत डेव्हलपमेंट जावची ना अमेंडमेंट म्युनिसिपल एक्टान असा तो सोन साडावयलो कचरो पळय सोन साडावयलो आता कमी केला तुमी देवयलो कितें उलयता तेजो व्हडलो तो ढीक जाल्लो तो आता कमी केलो हो, तो काबरा लाल्लो मरे मंत्री विचार जाता कोण देवयलो आता विचार अरे तुझे बाईक घेवन हांवें ते हे घेतलें तो कितें साडावयलो कचरो सोसायटीचे कचरो बंद करात जे बाप विजयन जे बाप सर हांव उलयतां मरे बिकॉज अर्लियर जे हें सिक्रेट बॅलेट आले आणि म्हाका दिसता हे म्युन्सिपल इलेक्शनाचेर पार्टी लायनाचेर हे जातालें आनी म्हाका दिसता एवरी इलेक्टेड कॉन्सिलराक ही रायट टू सिक्रसी म्हणटा ती आसपा जाय आनी एक क्लॉज म्हाका दिसता you have added the honourable minister has added as objects and reasons you say that councillors can be influence by vested interest so I would like to ask the honourable minister are you trying to do character assassination of councillors or insult the people who voted them. That is one. He's now, not doing anything. This, this, this bill, Speaker sir, is going to turn into a virus. This will spread and multiply and it will kill the democracy not only in municipalities, all over. It was our Congress government, Speaker sir, at the centre, the then leadership uh, Prime Minister Rajiv Gandhi did with the 73rd and the 74th Amendment He had bought this, given powers to these self-governing bodies. So, Speaker sir, if you pass this bill, and tu काय हांव सांगता स्पीकर सर Select committee घाल, Speaker sir. दुयेंस तुवें Select घेतलो committee तुजेर. that day. Let us If study you it. pass this उलोवंक दी bill, म्हाका. you will remain in the history as murderers of democracy. Yes. Freedom of speech and freedom of choice. I demand that this bill should, should be withdrawn. सगळी बिलां And ordinance should be allowed जितली बिलां पास करता save democracy. बिलां सगळी फ्रॉड Because, uh, अरे तू नाल्या- तुझ्यान select एक committee घालाय. पाच काउन्सिलर हाडून जायना विजय बाब बसून घ्या बसून बसून घ्या बसून घ्या रिप्लाय देतात सांगा sir sir, honorable, member honorable member Shri Vijay Sardesai has expressed his views on the bill. Ultimately, in, in a democratic process, is the select, bill, select committee. Mra. It's it's uh, the bill. It's the decision of the government and the ordinance that we have already brought out, and we have brought this to the house. This is to have it passed. Honorable leader of opposition also has expressed his views, but we as a government have taken a decision, and everything everything what the Congress has done is not the gospel truth or something good for this uh, country where I don't want to take the name of the deceased uh, leader, but also Bofors was something which was uh, very excellent that was brought by the Congress party. So that also we should. What, what about your What about your MLA who speaks what, to God? Whatever, whatever, what about him? Were done, are not only done by the Congress party, but there are a lot of good things that have been done by our government. Speaker sir, Devaji mein hame fakana karchi Irrespe irrespective, irrespective, Speaker sir, it's my, uh, um, uh it's my sir, appeal to you to put it for vote because this is the decision of government and we, speaker we are unanimous, uh, unanimous no, no, no, this we were taking this forward and, uh, you my, please expunge and, and we have, we have no Speaker sir, please expunge what, the, what the minister has said. This was yes. pertaining to the uh, bill. I was very specific. Please expunge that. त्या बोफर्सान कितें म्हणटा एक्सपांड करय कित्याक कित्याक कितें करपाक जाय म्हणजे it is not about about गांधीचो काय रोल ना आतां राजीव गांधीचो कांयच रोल ना ह्या हाऊसांत तेजें नांव बी तें कांय घेवपाची गरज ना आमी म्हणून हांवें घेवंक ना नांव because sir he is taken the name of the Congress party you please expand it you not at the Congress party in to sir please select कमिटीचे एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज पाच मिनिटं वाढायचं पुढे घेत Yes. What is this, man? Yes. कर. Uh, No, you can't. It is- It is not. it is- eh, प्रस्ताव- प्रस्ताव असा सोंपलो, तुमचो? time जालो. Yes, sir, it मंत्री is over. You can't मंत्री take it तुमचा possible. प्रस्ताव असा न्ही हय हय असा न्ही हां Ah? असा न्ही प्रश्न प्रश्न असो असा विधेयक ना, ना. स्पीकर सर ओ सुदीन दवळीकर इमर्जन्सी जे सांगता तो प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचे जंका ते मान्य आसा ताणे हय म्हणजे का मान्य ना ताणे ना म्हणजे हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य झाला मान्य ना मान्य ना आता आतां विधेयक uh, सादर करपाचे Because of division of Division घेऊ Sir, I request to move the bill number 5 of 2023, the Goa municipality Amendment But we Bill want a division of 2023 Yes, sir, division, division. passed. are demanding for a division of Division. Division. Division. You come, you come back. Y'all are opposing or y'all are अय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालां अय म्हणटांचें म्हणणे मान्य जालां नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक दोन हजार तेवीस मान्य झाला सभागृहाचे कामकाज हे साडे चार पर्यंत स्थगीत करता <laughs>